ओके सो म यहाँ स्क्रिन सेयर गर्छु सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ तपाईँ तपाईँ दुवैजनालाई आई होप रबिन सरको लागि पनि यो क्लास चाहिँ नयाँ आउन सक्छ र पनि अब तपाईँले धेरै काम गर्न त गरिसक्नु भएको छ र पनि तपाईँको तपाईँको लागि पनि यो इम्पोर्टेन्ट नै छ जस्तो लाग्छ आजको सेसन सो द्याट मैले तपाईँलाई बोलाएँ यो सेसनमा है तपाईँको ओपिनियन सेयर गर्नु न थोरै पर्सनल ब्रान्डिङ के हो किन यो गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ यसको इम्पोर्टेन्स के के छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एक्ज्याक्टली सुरुमा त पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यति त अब सर यो डिटेल मैले केही पनि अध्ययन गरेर आएन यसको विषयमा होइन अध्ययनै नगरिकन बोल्दा अलिक नराम्रो होला जस्तो लाग्छ आफैलाई है सो ठिक छ ओके सो आज त्यही विषयमा हामी पढ्छौँ है त सर यो तपाईँको तपाईँको अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो यदि तपाईँ चाहिँ भोलि एन्टरप्रेन्यरसिप सेल्फ इम्प्लोइको अस्ति कुरा गरेको थियौँ नि होइन तपाईँ चाहिँ एउटा चाहिँ employee self employee business owner र इन्भेस्टरको कुन क्याटेगोरीमा जाने होइन कुनमा ट्राई गर्ने भन्दाखेरि अब सेल्फ इम्प्लोइ गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि आफ्नै सेल्फ अन्टरप्रेन्योरसिप गर्छु भनेको हो क्या होइन एउटा आफ्नै उद्यमशीलता गर्छु भनेको हो र अन्टरप्रेन्योरको आफ्नै चाहिँ तपाईँको परिभाषा छ होइन तपाईँको अन्टरप्रेन्योर भनेको के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई नर्मल्ली एन्टरप्रेन्यरको डेफिनेसन फरक फरक ढङ्गबाट मान्छेले दिन्छन् होइन मेरो चाहिँ एन्टरप्रेन्यरको डेफिनेसन के छ भने नि कुनै पनि कुनै पनि सोसाइटीमा अथवा कुनै पनि मार्केटमा चाहिँ प्रब्लम देख्छ एन्टरप्रेन्यरले के गर्छ भन्दाखेरि प्रब्लम देख्छ सेल्फ इम्प्लोइ भनौँ न एउटा सेल्फ इम्प्लोइड गर्ने मान्छेले के देख्छ प्रब्लम देख्छ अनि त्यो प्रब्लममाथि जुन उसले चाहिँ आइडिया लगाउँछ र त्यो आइडिया लगाएर चाहिँ के गर्छ सल्युसन दिन्छ होइन यसको छुट्टै अन्टरप्रिन्यरसिपको च्या च्याप्टर हुन्छ म के अरे छुट्टै च्याप्टर पनि हुन्छ है म पढाउँछु त्यो विषयमा पनि तपाईँको अन्टरप्रिन्यरसिप यो तिनवटा क्याटेगोरीमा घुमेको हुन्छ क्या होइन सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ अन्टरप्रिन्यर सेल्फ इम्प्लोइले के के देख्छ भन्दाखेरि मार्केटमा कहाँ छ प्रब्लम कसलाई के प्रब्लम भइरहेछ होइन जस्तो थोमस अल्बा एडिसनले तपाईँको चाहिँ हाम्रो संसार अन्ध्यारो देखेको थियो त्यो के थियो त त्यति बेला के थियो त के थियो प्रब्लम थियो नि अन्ध्यारो अन्ध्यारो संसार अन्ध्यारो भनेको प्रब्लम होइन त त्यो त्यो प्रब्लममा उहाँले के लगाइदिनु भयो आइडिया लगाइदिनु भयो राइट आइडिया लगाइदिनु भयो र एउटा चाहिँ बत्तीको चाहिँ एउटा बल्बको चाहिँ आविष्कार गरेर चाहिँ के दिनुभयो सल्युसन दिनुभयो जसले गर्दाखेरि स्टिल पनि थोमस अल्दा एडिसनलाई के जान्छ त रोयल्टी जान्छ भनि भनिसके पछाडि इनोभेसन यो अन्टरप्रिन्यरसिप भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा हो क्या है जस्तो अब तपाईँको अरू पनि इक्जाम्पलहरू थुप्रै छ जस्तो for example Amazon dot com कसरी आयो त एउटा आन्टरप्रेन्यरसिपको कन्सेप्टले आयो होइन अलिबाबा डट कम कसरी आयो त एउटा आन्टरप्रेन्यरसिपको कन्सेप्टले आयो होइन एउटा सिम्पल सिम्पलभन्दा सिम्पल इक्जाम्पलहरू जहिले पनि हामी आन्टरप्रेन्यर्सले चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड गर्ने मान्छेले चाहिँ के देख्नुपर्छ भने नि अरूको समस्या देख्नुपर्छ अनि त्यो अरूको समस्यामा चाहिँ सल्युसन दिन सक्नुपर्छ त्यो सल्युसनमा चाहिँ एउटा के के गर्ने हो त प्राइसिङ ट्याग राख्ने है अक्षर सर बुझिराख्नु भएको छ नि तपाईँले र अब यो अगाडि बढ्ने क्रममा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले अब यो सल्युसन दिने क्रममा यो सल्युसन दिने क्रममा के हुन्छ भन्दाखेरि सल्युसन दिने क्रममा तपाईँको चाहिँ तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई पनि अलिकति के गर्नुपर्ने हुन्छ फोकस्ड गरेर मध्यनजर गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँको आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ नै छैन एथिक्स नै छैन नर्म्स नै छैन भने तपाईँ तपाईँलाई कसरी चाहिँ तपाईँको तपाईँले सल्युसन दिन सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले त्यो तपाईँले चाहिँ आफ्नो आइडिया चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ भनेर कसरी अरूले बिलिभ गर्ने तपाईँमाथि हो कि नै सपोज तपाईँको केही छैन प्रोफाइल छैन अथवा समथिङ कुनै पनि ब्रान्डिङ अथवा केही मार्केटिङ छैन होइन समीपजी गुड इभिनिङ सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले गुड इभिनिङ सर ल आफ्नो के अरे चाहिँ क्यामेरा टक्क अन गरेर आफ्नो के अरे क्यामेरा अन गरेर राखिदिनु होला सबभन्दा सुरुमा तपाईँ फेसबुक चलाउन जानु जान्नुहुन्न अहिले नै कहाँ तपाईँ इथिकल ह्याकिङतिर जानुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा भनेको बेसिक कुरा सिक्ने हो क्या समीपजी होइन कति मान्छेहरूले मैले देख्छु कि राम्रोसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डल गर्न जानेको हुँदैन चलाउन जानेको छैन तपाईँको ब्लक चेनको कुरा गर्छन् एकदम सुरुवात भनेको यो छुरा लाग्न सक्छ होइन माफ गर्नु होला त्यसको लागि तर एक सानो स्टेपबाट बढ्दै जाने हो क्या तपाईँ तपाईँ एकैचोटि त्यो तपाईँले अब अहिलेसम्म तपाईँसँग ल्यापटप नै रहेनछ सबभन्दा फर्स्टमा कुरा त होइन अब एथिकल ह्याकिङ भनेको धेरै पछाडिको कुरा है बुझ्नुभयो नि समीपजी सो यो कुरा ठिक छ त्यो विषयमा पनि हामी डिस्कस चाहिँ गरौँला है त आज हाम्रो अलिकति हाम्रो फोकस चाहिँ केमा हुन्छ भन्दाखेरि सायद पर्सनल ब्रान्डिङ र एफिलिएट मार्केटिङमा हुन्छ बुझ्नुभयो ओके सो हामी अगाडि बढौँ है त सो सबभन्दा फर्स्टमा भनेको के छ भन्दाखेरि पर्सनल ब्रान्डिङको विषयमा हामी कुरा गर्दैछौँ समीपजी पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको के जस्तो लाग्छ तपाईँलाई सुनिराख्नु भएको छ तपाईँले what does mean personal branding तपाईँको जानकारी भएन सर थाहा भएन जानकारी भएन ओके सो तपाईँहरू जो पनि होइन स्टिल मैले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई इम्प्रुभ गर्ने कोसिस गर्दैछु आफ्नो आफ्नो पर्स या आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो बिजनेसमा पनि के हुन्छ त तपाईँको सिजी भन्ने बित्तिकै के हो त सिजी के हो त एउटा ब्रान्ड हो नि होइन तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ दराज के हो त एउटा दराज भनेको चाहिँ अनलाइन एउटा ब्रान्डिङ हो नि त्यस्तै एउटा चाहिँ तपाईँको लेट सपोज मलाई आज मार्केटमा साइमोन राई भनेर चिन्छन् होइन कति मान्छेले ए होइन कहीँ न कहीँ उहाँहरूले तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिमेम्बर गरिराखेको हुन्छन् कहीँ न कहीँ केही ट्यागले रिमेम्बर गरिराखेको हुन्छन् भनिसके पछाडि तपाईँ पनि यो तपाईँहरू पनि यो सेक्टरमा बढ्दै जाँदाखेरि आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ एउटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसको लागि हामी थोरै केही कुराहरू हेर्छौँ वाट इज पर्सनल ब्रान्डिङ होइन how you see yourself होइन तपाईँ आफूले आफूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ हाउ अदर्स सी यो तपाईँलाई अरूले कसरी हेर्छन् that is call personal branding तपाईँ आफूले आफूलाई कस्तो सम्झिनुहुन्छ त होइन म चाहिँ हो के अरे चाहिँ सिक्न सिक्न हो के अरे चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छु कि छुइनँ अथवा चाहिँ ममा चाहिँ एउटा क्युरियोसिटी छ कि छैन अथवा चाहिँ ममा चाहिँ हो के अरे पुग्दो नलेज छ कि छैन मसँग चाहिँ स्किल्स छ कि छैन होइन मसँग स्किल्स छ भने चाहिँ के स्पेसिफिक स्किल्स छ द्याट इज कल तपाईँले आफूले आफूलाई हेर्ने कति मान्छेलाई त आफूले आफूलाई रिकग्नाइज गर्नै सकेको हुँदैन हेर्नुहोस् है सो हामी पढ्छौँ कि विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ लाइफमा तिनवटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ where are you now where do you want to be र हाउ यु गो भन्ने कुरा होइन यो विषयमा हामी कुरा गर्नै भ्याएनौँ होइन यो दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ होइन लाइफमा तपाईँहरू अगाडि बढ्ने क्रममा यो तिनवटा क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेको तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङ लेभल कहाँ छ होइन तपाईँको चाहिँ अरूले तपाईँलाई कसरी हेर्छ जस्तो अक्षय सरलाई अरू मान्छेले हेर्दाखेरि कसरी हेर्छ त होइन के अरे चाहिँ त्यो के अरे फलानुको छोराछोरी अथवा चाहिँ त्यो फलानाको नाति अथवा चाहिँ समथिङ फलानुको के अरे दाई भाइ भनेर हेर्छ कि अक्ष अक्षर सर भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ यो सोसाइटीको एउटा नेतृत्व गर्ने एउटा चाहिँ समथिङ स्पेसियल स्पेसियालिटी भएको मान्छे हो भनेर हेर्छन् कसरी हेर्छन् जस्तो अब के अरे चाहिँ हाम्रो समीपजीलाई अब अरूले हेर्दाखेरि के अरे चाहिँ समीप समीपको बुवाको छोरा हो समीप भनेर चाहिँ भनेर चिन्छ कि औ के अरे चाहिँ बुवालाई चाहिँ के अरे यो चाहिँ समीपको बुवा हो भनेर चिन्छ द्याट इज कल पर्सनल ब्रान्डिङको डिफ्रेन्स चाहिँ त्यो हो क्या तपाईँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो छाप चाहिँ मार्केटमा आफ्नो नामबाट छोड्न सक्छौँ कि सक्दैन that is call personal branding तपाईँ चाहिँ आफ्नो बुवा आमा छिमेकी अङ्कल आन्टी काका होइन त्यो त्यसको थ्रुबाट रिकग्नाइज भइराख्नु भएको छ कि अथवा तपाईँको आफ्नै स्पेसियालिटी छ जसले गर्दा तपाईँ रिकग्नाइज भइराख्नु भएको छ that is call personal branding बुझ्नुभयो ओके रे समीपजी बुझ्नुभयो अक्षय सर बुझ्नुभयो बुझे आफूभित्र के स्पेसियल छ त्यसले गर्दाखेरि अब आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्नुपर्छ ब्रान्डिङ भनेको चाहिँ त्यो कुरा हो क्या होइन अनि जब तपाईँले आफूलाई ब्रान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि तपाईँको त्यहाँ बल्ल युनिकनेस आउँछ त्यहाँ बल्ल तपाईँ युनिक देखिनुहुन्छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफूले आफूलाई पनि आफूले आफूमा पनि युनिकपन ल्याउनु पर्यो होइन युनिक गर्ने तपाईँले बिजनेस नै गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ जबै गर्नुहुन्छ भने तपाईँले युनिक ढङ्गबाट गर्नुहोस् that is call your branding के सर तपाईँले बिजनेस नै गर्नुहुन्छ भने एबिसिडीले नै गरिराखेको किन रेस्टुरेन्ट नै चलाउनु पऱ्यो किन होटल नै चलाउनु पऱ्यो किन तपाईँको चाहिँ फ्यान्सी सप नै गर्नु पऱ्यो किन के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लोदिङ सप नै गर्नु पऱ्यो होइन आफ्नो युनिकनेस तपाईँहरूले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ क्या सोसाइटीमा जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई समाजले सोसाइटीले चिन्ने तरिका युनिक बन्न जान्छ होइन र तपाईँको एउटा चाहिँ समाजमा सोसाइटीमा कन्ट्रीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ ब्रान्डिङ बस्छ छाप बस्छ अनि तपाईँ आफूले आफूलाई पनि बल्ल तपाईँले चिन्नुहुन्छ क्या मेरो चाहिँ मभित्र चाहिँ यो छ भन्ने कुरा युनिकनेस तपाईँले पाउनुहुन्छ राइट सो यो भयो र अब नेक्स्ट कम्स हामी जाउँ अब यो पछाडि हामी अर्कोमा जाउँ यहाँबाट गएर यहाँ गएर यहाँ गएर वाट डिटर्समाइन वाट डिटरमाइन्स यो पर्सनल ब्रान्डिङ तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङलाई चाहिँ के के कुराले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ भन्ने कुरा होइन तपाईँको भिजन कस्तो छ होइन तपाईँको पर्सनालिटी कस्तो छ तपाईँको चाहिँ कमिटमेन्ट तपाईँमा कमिटेड हुनु छ कि छैन तपाईँ होइन आफ्नो जिन्दगीमा चाहिँ केही गर्छु भन्ने कमिटेड छ कि छैन त्यो हो तपाईँको चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ भनेको होइन तपाईँले हो के अरे चाहिँ गर्ने हो भन्ने छ अनि हो के अरे बीले गरे जस्तै आफू पनि हिँडेछ सीले गरे जस्तै आफू पनि गरेछ स्या स्यामेले गरे जस्तै आफूले पनि गरेछ त्यो कमिटमेन्ट होइन होइन म चाहिँ छुट्टै मार्केटमा चाहिँ एउटा स्ट्यान्ड आउट आफूलाई लिन चाहन्छु द्याट इज कल एउटा चाहिँ कमिटमेन्ट होइन तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन आफूमा तपाईँले आफूले भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ कि छैन आफ्नो लाइफमा अनि आफू सँगसँगै तपाईँले सोसाइटीमा भ्यालु क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ सक सकिराख्नु भएको छ कि छैन त्यो कुराले चाहिँ तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङमा चाहिँ डिटरमाइन गर्छ है त सो इभन यो मेरो आफ्नोमा पनि यो कुरा लागु हुन्छ मेरो आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङलाई पनि यसले डिटरमाइन गर्छ तपाईँहरूले पनि आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो लास्ट टाइममा लास्ट डेटमा किन हामीले चाहिँ यो कन्टेन्टको हामीले अब कन्टेन्ट मार्केटिङको धेरै कुराहरू छ होइन पढ्न सकेनौँ टाइम भ्याएन तर मैले तपाईँहरूलाई सर्टकटमा के भने त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ टिकटक इन्स्टाग्राम फेसबुक लिङ्कडिन जे जति सोसल मिडिया भनेको एउटा यो खाली भाँडा हो इम्टी स्पेस हो अब यो खाली भाँडामा चाहिँ हामीले के भर्छौँ त्यो त मान्छेले भर्ने कुरा हो होइन हामीले कस्तो चाहिँ हाम्रो आफ्नो भिजन आफ्नो गोल आफ्नो पर्सनालिटी आफ्नो कमिटमेन्ट आफ्नो भ्याल्यु अनुसारको चाहिँ त्यहाँ डिस्प्ले गर्छौँ कि गर्दैनौँ हो त्यही त्यही कुराले तपाईँको चाहिँ पर्सन पर्सनल ब्रान्डिङ डिटरमाइन गर्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँहरूले जस्तो तपाईँले कस कस्तो चाहिँ फेसबुकमा पोस्ट स्ट्याटस गर्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको स्पष्ट निर्धारण गर्छ कि तपाईँ कस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँले कस्तो सोच राख्नुहुन्छ कस्तो विचार राख्नुहुन्छ तपाईँको एउटा फेसबुक पोस्टले पनि चाहिँ के गर्छ त डिटरमाइन गर्छ राइट अब त्यो कुराहरू हुन्छ तर अब जाउँ तपाईँको चाहिँ how to define your personal brand होइन कसरी तपाईँको आफ्नो पर्सनल ब्रान्डलाई डि डिफाइन गर्ने होइन तपाईँको चाहिँ what type of content you will be posting होइन तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट स्पेसियल्ली मैले यहाँ ब्रान्डिङ पनि तपाईँको चाहिँ फिजिकल्ली र डिजिटल्ली हुन्छ है है तपाईँहरू के कन्फ्युज नहुनुहोस् भने तपाईँ हामी स्पेसियली म अनलाइन एन्टरप्रिन्यरसिपमा नै विगत अब फाइभ सिक्स इयर्सदेखि छु र त्यो सँगसँगै चाहिँ यही सेक्टरलाई नै बढी प्रायोरिटी दिएर हामीले यो क्लास सेसन रन गरिराखेको हुनाले हामीले अझ अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ ब्रान्डिङमा पनि हामी डिजिटल ब्रान्डिङलाई बढी फोकस्ड गर्छौँ है त समीप सर बुझ्नु भयो नि समीप सर बुझिराख्नु भएको छ सो हाम्रो समीप समीप सरले सुनिराख्नु भएको छ कि नेट उस्तै छ तपाईँको तपाईँ हाम्रो पर्सनल ब्रान्डिङलाई चाहिँ के के कुराले डिटर्माइन गर्छ भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ त्यस पछाडि हाउ टु डिफाइन हाम्रो पर्सनल ब्रान्डिङलाई चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने सरसर्ती हामी हेर्छौँ र त्यस पछाडि हामी एफिलिएटको लागि थोरै टच गर्छौँ हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट हामीले पोस्ट गर्छौँ आफ्नो चाहिँ विभिन्न साइट्सहरूमा होइन तपाईँको चाहिँ वेबसाइट हुनसक्छ ब्लग हुनसक्छ फेसबुक हुनसक्छ इन हुनसक्छ यो साइट्सहरूमा कस्तो किसिमको चाहिँ कन्टेन्ट पोस्ट गर्छौँ होइन कन्टेन्टमा पनि तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिटर्न कन्टेन्ट हुन्छ भिडि भिजुअल कन्टेन्ट हुन्छ भिडियो कन्टेन्ट हुन्छ अडियो कन्टेन्ट हुन्छ तपाईँको चाहिँ ग्राफिक्स कन्टेन्ट हुन्छ इन्फोग्राफिक्स कन्टेन्ट हुन्छ होइन त्यो कुराहरू हुन्छ what what are your values and how do you want to get them across भनेको चाहिँ अब तपाईँले नर्मल्ली आफ्नो अनलाइन मार्केटमा तपाईँले आफ्नो अनलाइन मार्केटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले पोस्ट गरेर मात्र हुँदैन क्या होइन जे जे मन लाग्यो त्यही कुरा तपाईँले पोस्ट गरेर मात्र नि हुँदैन क्या तपाईँले त्यो पोस्टको थ्रुबाट एबिसिडीलाई बेनिफिट्स भएको छ कि छैन अस्ति पनि हामीले कुरा गरेका थियौँ तपाईँले कन्टेन्ट बनाउनुहोस् त यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुहोस् जसले तपाईँको तपाईँको सोसल मिडिया युजर्सलाई पनि बेनिफिट्स होस् क्या होइन अहिले कन्टेन्ट के छ त तपाईँको फेसबुक स्क्रोल गर्नुभयो भने तपाईँको अरूले कन्टेन्ट पोस्ट गरेको हेऱ्यो भने मलाई त इरिटेट लाग्छ उनीहरूको कन्टेन्ट हेरेर होइन त्यो कन्टेन्ट जुन जुन छ नि तपाईँले पोस्ट गर्नुभएको कन्टेन्टले एबिसिडीलाई हेल्प हुन्छ कि हुँदैन द्याट इज कल भ्याल्यु होइन तपाईँले त्यो त्यो चाहिँ तपाईँको भ्याल्यु हो क्या होइन who is your correct audience and what kind of audience you'd like to attract होइन तपाईँले अब ब्रान्डिङ गरिसके पछाडि एट द इन्ड किन ब्रान्डिङ गर्ने होला त अक्षय सरलाई के लाग्छ किन ब्रान्डिङ गर्ने होला अक्षय सर भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि सर यस भ्यालु क्रिएट गर्नको लागि अनि फर्दर लङ टर्ममा के हो त बिजनेस गर्नको लागि राइट लागि अन्टरप्रेनरसिपको लागि बिजनेस गर्नको लागि एट द इन्ड तपाईँले प्रफिट गेन गर्नको लागि ब्रान्डिङ गर्ने राइट अब यो ब्रान्डिङ गर्ने क्रममा नै हामीले अब सु तपाईँले मजाले चाहिँ के गर्ने हो त आफ्नो भ्यालु क्रिएट गर्ने हो अनि त्यस पछाडि आफ्नो स्पेसिफिक अडियन्स निच भन्छ स्पेसियल्ली अब तपाईँको यो निच फरक फरक हुन्छ फेरि होइन जस्तो तपाईँले आफ्नो ब्याङ्किङ सेक्टरकै पनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डिङ एउटा ब्रान्डिङ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ होइन अब त्यो ब्रान्डिङ क्रिएट गर्दाखेरि तपाईँको फेरि अडियन्स कसलाई टार्गेट गर्नु पऱ्यो त्यो ब्रा के अरे ब्याङ्किङ सेक्टर फाइनेन्स सेक्टरसँग रिलेट अडियन्स तपाईँले टार्गेट गर्नु पऱ्यो कि परेन पऱ्यो नि होइन यदि यदि फेरि भोलि तपाईँ चाहिँ अब भोलि अब एफिलिएट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कस्तोलाई तपाईँले के अरे चाहिँ अडियन्स टार्गेट गर्ने जो चाहिँ अनलाइन बिजनेस गर्न चाहन्छ जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्न चाहन्छ त्यो अडियन्सलाई के गर्ने त तपाईँले चाहिँ टार्गेट गरेर काम गर्ने अनि त्यस पछाडि what do you want to achieve with your brand तपाईँले आफ्नो ब्रान्डबाट चाहिँ के एचिभ गर्ने एक्सपेक्टेसन हुन्छ जस्तो अब धेरै फलोवर्स गेन गर्ने हो कि धेरै तपाईँको चाहिँ अब के चाहिँ गेन गर्ने हो होइन अथवा चाहिँ धेरै रेभेन्यू आफ्नो बिजनेसमा गेन गर्ने हो कि होइन त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ what are you must acknowledge and passionate about तपाईँले ब्रान्डिङ त्यही त्यही कुरालाई गर्न सक्नुहुन्छ जुन कुरामा तपाईँ प्यासिनेट हुनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि तपाईँ जुन सेक्टरमा प्यासनेट हुनुहुन्छ जुन कुरा तपाईँ यो कुरा चाहिँ मैले सोसाइटीमा गरेरै देखाउँछु द्याट इज कल प्यासन होइन म गरेरै देखाउँछु त्यो प्यासन छ भने तपाईँले त्यही कुरालाई लिएर के गर्न सक्नुहुन्छ ब्रान्डिङ गर्न सक्नुहुन्छ युनिकपन तपाईँले क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ what tone of voice would like to use होइन तपाईँले अब यो कुराहरू अब यो ब्रान्डिङ गर्दाखेरि अब धेरै कुराहरू अब तपाईँले भिडियो अडियोमा जानुहुन्छ भने भोइसको कुराहरू हुन्छ अनि त्यस पछाडि how will best commitment and message to यो टार्गेट अडियन्स कसरी तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुहुन्छ आफ्नो अडियन्सलाई क कस्तो म्यासेज तपाईँले दिनुहुन्छ आफ्नो अडियन्सलाई होइन यसले पनि तपाईँको पर्सनल ब्रान्डिङलाई डिफाइन गर्छ who are you and what is your position in industry तपाईँ को हुनुहुन्छ र तपाईँले किन चाहिँ अब यो त्यो कुरा फ्लो गरिराख्नु छ जस्तो तपाईँले सात वर्ष माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा काम गर्नु भनेको त थोरै होइन नि त अक्षर सर होइन धेरै हो नि सो त्यो कुरालाई तपाईँले एक्नोलेज गरेर चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ क्रिएट गर्ने हो अब तपाईँको टुल्स एभाइलेबल टु इन्हेन्स यो पर्सनल ब्रान्डिङको लागि तपाईँले गर्न सक्ने कुराहरू के के हुन् त अब यो तपाईँको चाहिँ ब्लगिङ भयो ब्लगिङ हुन्छ सोसियल नेटवर्किङहरू जस्तो फेसबुक इन्स्टाग्राम इन ट्विटर कुराहरू होइन तपाईँको चाहिँ युट्युब भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म्सहरू इन्स्टाग्राम भिमियो हुनसक्छ टिकटकको कुराहरू हुन्छ होइन अनि त्यस पछाडि सोसियल ऱ्याङ्किङमा तपाईँको यो कुराहरू गुगल रिभ्युजहरू यो तपाईँको सक्यो एमाजोन टेस्टिमोनियल्सहरू प्रयोग गर्न सक्यो होइन लगायतको तपाईँको चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो टुल्सहरू प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो के गर्न सक्छौँ त पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ क्रिएट गर्न सक्छौँ है यो कुराले चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ बिल्ड गर्न सक्छौँ होइन सो अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ यो विषयमा तपाईँको चाहिँ के कुराले चाहिँ तपाईँको पर्सनल ब्रान्डलाई चाहिँ डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा भ्याल्युजको कुराहरू तपाईँको हुनुहुन्छ कुन पोजिसन हुनुहुन्छ तपाईँको एक्सपर्टिजको कुराहरू होइन किन तपाईँमा नै तपाईँको अडियन्सले ट्रस्ट गर्ने कुराहरू यो कुराहरू चाहिँ personal branding why personal branding अब किन पर्सनल ब्रान्डिङ हो किन चाहियो त पर्सनल ब्रान्डिङ तपाईँले किन आफैले पर्सनल ब्रान्डिङ गर्ने बिकज यु वान्ट के त पपुलारिटी तपाईँ पपुलारिटी आफ्नो जसले पनि तपाईँलाई हो के अरे हरेक मान्छेले जसले पनि आफूलाई चिनोस् भन्ने चाहन्छ नि हो कि अरे समीपजी चिनोस् भन्ने चाहन्छ कि चाहँदैन तपाईँ आफूले आफूलाई एबिसिडी कहीँ पार्टीमा गयो भने कहीँ तपाईँ चाहिँ हो के अरे चाहिँ इभेन्ट्समा गयो भने अथवा आफ्नै छिमेकीमा पनि तपाईँले मान्छेले चिनोस् भन्ने छ कि छैन छ नि तपाईँको माइक नै अफ छ माइक नै अफ छ तपाईँ एकैचोटि डाइरेक्ट अफ गरिदिनु है अघि कुराले सुनिराख्नु छ हो अझै ठिक छ हरेक ठिकै छ तपाईँको आएको छ होइन हाम्रो अक्षय सरले त सुनिराख्नु भएको छ है सुन्दैछु म पर्सनल ब्रान्डिङ किन त वाइ पर्सनल ब्रान्डिङ भन्ने कुरा थोरै हामी हेर्छौँ अनि त्यस पछाडि डाइरेक्ट हामी चाहिँ यो के अरे चाहिँ एफिलिएट साइडको सेक्टरमा चाहिँ लाग्छौँ अनि त्यस पछाडि अगाडि बढौँ के हरेक मान्छे के चाहन्छ त एउटा पपुलारिटी चाहन्छ एउटा चाहिँ मान्छेमा चाहिँ छुट्टै किसिमको युनिक जब तपाईँमा युनिकनेस आउँछ तपाईँको चाहिँ जब पर्सनल ब्रान्डिङ हुन्छ तपाईँलाई कन्फिडेन्स हुन्छ क्या सर होइन के अरे जब तपाईँको आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ छैन कसैले चिन्दैन भने चाहिँ तपाईँको के अरे नाता गोता इष्टमित्रको नाम लिएर हामीले समाजमा पनि जिउनु जिउनुपर्ने हुन्छ प्रस्तुत हुनुपर्ने हुन्छ तर जब तपाईँसँग आफ्नो छुट्टै पर्सनल ब्रान्डिङ हुन्छ पपुलारिटी छ तपाईँमा कन्फिडेन्स आउँछ क्या हरेक मान्छेसँग तपाईँ गएर बोल्न सक्ने तपाईँको आफ्नो छुट्टै स्ट्याटस होइन किन पर्सनल ब्रान्डिङ छुट्टै आफ्नो स्ट्याटस होस् भनेर तपाईँको चाहिँ डिटर्मिनेसन होस् भनेर तपाईँको डेभलपमेन्ट होस् विकास होस् भनेर तपाईँको आइडेन्टिटी होस् भनेर तपाईँको चाहिँ एउटा रिप्युटेसन इज्जत होस् भनेर राइट एउटा चाहिँ सेल्फ फुलफिलमेन्ट पनि तपाईँको होस् भनेर होइन यो कुरा इभर लास्टिङ भनेको लङ ला लङ लास्टिङ तपाईँको चाहिँ एउटा छुट्टै युनिकपन तपाईँमा चाहिँ आओस् भनेर पर्सनल ब्रान्डिङ यो कुराले चाहिँ चाहिन्छ अब पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्रिएट गर्नका लागि के चाहिन्छ त होइन के चाहिन्छ त अबको डिजिटल वर्ल्डमा पर्सनल ब्रान्डिङ क्रिएट गर्नको लागि के चाहिन्छ होला अक्षय सर हजुर अबको डिजिटल वर्ल्डमा अबको चाहिँ अनलाइन मार्केटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल ब्रान्डिङ क्रिएट गर्न के चाहिन्छ होला त कन्टेन्ट चाहिन्छ नि डेफिनेटली होइन एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के चाहिन्छ अबको वर्ल्ड वर्ल्डमा अनलाइन मार्केटमा तपाईँ आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नका लागि के चाहिन्छ सबभन्दा फर्स्टमा त हामीले स्किल्स स्किल्स स्किल्स स्किल्स भनेर हामीले काम गरेर कुरा गरिरहेछौँ होइन र तपाईँको चाहिँ लास्ट टाइम हिजो हो कि अस्ति मात्र पनि भनिराख्नु थियो होइन फ्रिल्यान्सिङको केही कुराहरू त थाहा छ अन्तिममा चाहिँ के चाहिने रहेछ स्किल्स चाहिने रहेछ त्यस्तै तपाईँ हामी पनि आफ्नो यो तपाईँको भनौँ न तपाईँहरूले आफ्नो सोसल मिडियालाई नै एउटा आफ्नो दामी एउटा ब्रान्डिङ बनाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा त्यहाँ तपाईँले आफ्नो रिप्युटेसन त्यहीँबाट गेन गर्न सक्नुहुन्छ क्या नो म्याटर आज तपाईँको मैले अनलाइनबाट बिजनेस गरिराखेको छु मैले कुनै पनि तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ तपाईँको चाहिँ पर्सनल टच छैन के तपाईँको यति ट्रस्टसम्ममाथि तपाईँको चाहिँ इन्स्ट्यान्टली तपाईँको दुई लाख तिन लाख यत्तिकै डिपोजिट गर्ने साथीहरू पनि हुनुहुन्छ क्या होइन किन त भन्दाखेरि एउटा ट्रस्ट छ क्या ममाथि माथि उहाँहरूको म ट्रस्ट छ क्या होइन मैले हिजोको हिजो मात्र एकजनाले तपाईँको टु लाख तपाईँको चाहिँ two lakh ninety six thousand मेरो अकाउन्टमा डिपोजिट गर्नुभयो थ्रु दि एउटा जाबो अनलाइनबाट म्यासेज गरेको आधारमा बिकज यो कुरा मैले गर्दै नआएको भए त यो त हुँदैन थियो नि त हो एकै दिनमा त हुने कुरो होइन नि त यो अब विश्वास मान्छेलाई दिलाउँदै आएपछि गर्दै आएपछि हुने कुरा हो सो यहाँ मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ ब्रान्डिङले त्यस्तो काम गर्दो रहेछ क्या सरहरू एउटा लङ टर्ममा कन्सिस्टेन्सी चाहिन्छ फोकस चाहिन्छ ब्रान्डिङ भन्ने कुरा आजको भोलि हुँदैन होइन एउटा चाहिँ फेसबुकमा म्यासेज गरेको आधारमा दुई तिन लाख डिपोजिट गर्ने भनेको त इट्स भेरी बिग डिल नि त राइट सो यसरी तपाईँहरू स्ट्यान्ड आउट हुन सकिन्छ क्या हामी अनलाइनबाट होइन so that online entrepreneurs became millionaire होइन इन्टरनेट मार्केटर्स बिकेम मिलिनियर किन त उहाँहरूले आफ्नो छुट्टै आइडेन्टिटी क्रिएट गर्नुभएको हुनाले उहाँहरूले आफ्नै ब्रान्डिङ क्रिएट गर्नुभएको हुनाले राइट सो त्यसरी चाहिँ यो पर्सनल ब्रान्डिङ चाहिँ त्यो त्यसको लागि हामीले क्रिएट गर्ने हो र त्यो क्रिएट गर्ने क्रममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिने भनेको चाहिँ स्किल्सहरू होइन मैले किन तपाईँहरूलाई चाहिँ क्यानभा प्रो दिएँ किन तपाईँहरू चाहिँ एडिटिङ गर्नुहोस् सर्ट रिल्सहरू बनाउनुहोस् तपाईँहरूलाई किन भने भन्दाखेरि तपाईँहरूको पनि आफ्नै अपकमिङ डेजमा तपाईँहरूको आफ्नै ब्रान्ड क्रिएट होस् हामी अब टुगेदरली पार्टनरसिप गरेर जाउँ नजाउँ तर आई वन्ट टु सी तपाईँहरूको आफ्नै ब्रान्ड ब्रान्ड क्रिएट भएको होस् जब तपाईँको आफ्नो ब्रान्ड क्रिएट हुन्छ त्यस पछाडि तपाईँ स्ट्यान्ड आउट हुनुहुन्छ मार्केटबाट राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै कुराहरू हुन्छ अब तपाईँले अब एन्टरप्रिन्यरसिप गरिसके पछाडि अब धेरै कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो हिजो अस्तिको दिन हिजोको दिन हाम्रो अक्षय सरले भनिराख्नु भएको थियो अब फेसबुक एड एडभर्टाइजिङको विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो यो एकैचोटि मैले अब भनेर मा भनेर मात्र त थ्योरिटिकल मात्र हुन्छ अक्षय सर होइन तपाईँको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल बेसिसमा गर्नुपर्ने हुन्छ राइट सो त्यसरी छ अब हामी आज चाहिँ हाम्रो थोरै एफिलिएट मार्केटिङको लागि टच गरेर बाहिर भयो यहाँ हाम्रो के अरे चाहिँ रविन चौधरी सर हुनुहुन्छ र थोरै बिचमा आफ्नो इन्ट्रोडक्सन पनि दिन मैले तपाईँलाई यहाँ हाम्रो टिममा नयाँ पनि हुनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो इन्ट्रोडक्सन र उहाँ चाहिँ फेरि पेड मेम्बर हाम्रो पेड मेम्बर हुनुहुन्छ मल्टिभर्सिटीमा पनि पार्ट पेड पार्टनरसिप हुनुहुन्छ र उहाँ अन द ट्रेनिङ पनि हुनुहुन्छ धेरै कुराहरू गरिराख्नु भएको छ थोरै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन अनि एक्सपिरियन्स र तपाईँको चाहिँ जस्तो मल्टिभर्सिटी भनेको चाहिँ सबैको लागि हामीले भनेर भनेको छु मैले हिजो पनि सबै किन चाहिँ लाइक उहाँ पनि अब हामी त कनेक्सन त पर्सनल्ली त भेट भएको छैनौँ उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ होइन र उहाँले पनि एउटा चाहिँ ट्रस्ट छ होइन एउटा काम गरिराख्नु भएको छ थोरै आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिन मैले तपाईँलाई टाइम दिएँ अनि त्यस पछाडि हामी अगाडि जाँदा कस्तो हुन्छ ल समीप सर ओके रेडी हुनुहुन्छ हुन्छ ल हाम्रो थोरै इन्ट्रोडक्सन सबैजनालाई नमस्ते मेरो नाम रविन चौधरी मेरो घर चाहिँ यता पश्चिमतिर पर्छ यो बाँके जिल्ला कोटुमा पर्ने गर्दछ होइन म चाहिँ अहिले चाहिँ पेड मेम्बर यो बिजनेस मल्टिभर्सिटीको पेड मेम्बर चाहिँ भएको छु यो रिसेन्टली लगभग दुई महिना जति भयो र यो दुई महिनाको भित्रमा मैले यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मैले एकदम राम्रो पाएँ कि एउटा प्लेटफर्मबाट हामीले धेरै कुरा सिक्न पाउँछौँ एउटा भाँडामा <laughs> एकदमै के धेरै एकदमै धेरै तपाईँले सिक् एकदम सिक्दा सिक्दा थाक्नुहुन्छ तर सकिँदैन र यसबाट तपाईँले फाइदा चाहिँ यति धेरै पाउनुहुन्छ कि के भनौँ ठिक छ ठिक छ प्रमोट गरे जस्तो हुन्छ ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच जे होस् मजा आइरहेको छ सिक्नलाई यस सर ठिक छ मेरो चाहिँ अब यो लगभग यो मन्थ इन्ड भइसकेपछि नेक्स्ट मन्थको टार्गेट चाहिँ मेरो इन्कम चाहिँ आइएम मैले टार्गेट गरेको चाहिँ फिफ्टी थाउजन्ड हो त्यसपछि बढाउँदै लाने चाहिँ मेरो एकदमै कोसिस छ sir that's great that's great so thank you so much तपाईँको यो टाइमको लागि र आजको हाम्रो तपाईँको लागि पनि I think I think personal branding नयाँ नै जस्तो लागेर मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ हामी अक्षय सर अगाडि बढौँ अक्षय सर हजुर सर हुन्छ हुन्छ हामी अगाडि बढौँ है त हाम्रो के अरे रविन सर स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ आई होप उहाँको म म आफै पनि उहाँको स्टोरी छ म आफै पनि इन्सपायर भएको छु किप गोइङ है रविन सर आई होप कि तपाईँ हामी सानो एजमा धेरै कुरा तपाईँले स्टार्ट गरिराख्नुहोस् गर्दैछौँ र यो चाहिँ लामो जर्नी छ सो म तपाईँको आफ्नै स्टोरीबाट पनि आफै पनि इन्सपायर भएको छु मैले जुन पढेर आफै साँच्चै मोटिभेट भएको छु थ्याङ्क यू तपाईँको टाइमको लागि अब हामी जाउँ फर्दर अहिलेसम्म एफिलिएटको अब वान अफ दि एफिलिएटको नै किन मैले आज तपाईँहरूलाई सेयर गर्दैछु भने अक्षय सर है अब चाहिँ हाम्रो मेन टपिक्समा जाउँ है त Akshay sir Sameep sir ready हुनुहुन्छ एफिलिएट बिजनेसको विषयमा बुझ्नको लागि सिक्नको लागि को हो त हजुर रेडी छु सो एफिलिएट बिजनेस नै किन मैले चुज गरेँ भन्दाखेरि एफिलिएट बिजनेस चाहिँ एउटा बेसिक स्टेप रहेछ क्या मैले आज बुझेको चाहे भोलि तपाईँले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ क्रिएट गर्नुहोस् चाहे तपाईँले भोलि गएर के अरे चाहिँ तपाईँले मार्केटमा डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुहोस् चाहे तपाईँले चाहिँ मार्केटमा गएर इन्सुरेन्स बिजनेस गर्नुहोस् चाहे तपाईँले चाहिँ मार्केटमा गएर चाहिँ एउटा आफ्नै भनौँ न सानो कुनै हो के अरे चाहिँ बिजनेस सुरु गर्नुहोस् लोकल बिजनेस सुरु गर्नुहोस् तर एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ एउटा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एउटा ठुलो पोखरी अघि हाम्रो के अरे रविन सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा चाहिँ ठुलो भाँडो मेरो लागि चाहिँ रह्यो क्या मैले यहाँ यहाँभित्र मैले सुरुमा चाहिँ के के लाग्थ्यो भन्दाखेरि एफिलिएट मार्केटिङ भनेको अरूको प्रडक्टलाई प्रमोट गर्ने अनि त्यस पछाडि कमिसन लिने त्यति नै बुझिन्थ्यो र हुन पनि त्यही नै हो तर त्यहाँभित्रको जुन चाहिँ कन्टेन्ट छ जुन चाहिँ त्यहाँभित्रको सिकाइको कुरा छ त्यो चाहिँ ह्युज छ होइन स्टिल मैले आफैले भनिराखेको छु यो इन्टरनेट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा मैले पाँच वर्षभन्दा बढी काम गरेको भयो तर मैले आफैले अझै पनि के लाग्छ भने मैले टेन टुवेल्भ पर्सेन्ट सिक्दैछु भन्ने लाग्छ क्या अनि वान अफ दि यो तपाईँको चाहिँ बेस्ट भोलि तपाईँहरू अन्टरप्रिन्यरसिपको सेक्टरमा लागिराख्नु भएको छ सोचिराख्नु भएको छ आफ्नै बिजनेस गर्ने सोच बनाइराख्नु भएको छ तपाईँको चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङले साँच्चै नै धेरै कुरा धेरै कुरा दिनेछ त्यो म पर्सनल्ली आफूले खुद भोगेको र यो कुरालाई अब मैले नर्मल्ली हाम्रो पन्ध्रदेखि पन्ध्र दिनदेखि तपाईँको चाहिँ पन्ध्र तपाईँको बिस पच्चिस दिन लाग्छ यो कम्प्लिट कोर्सहरू गर्नका लागि होइन लाइभ कोचिङमै गऱ्यो भने त्यसलाई यहाँ समेट्ने चाहिँ म आज प्रयास गर्छु है त के अरे चाहिँ अक्षर सर हुन्छ यसलाई म समेट्ने प्रयास गर्छु हुन्छ र अब जाउँ हाम्रो चाहिँ हामी कुरा गर्दै थियौँ एफिलिएट बिजनेस एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ कसरी साइकल हुन्छ त्यो साइकलको विषयमा हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो समीप समीप सरले सुनिराख्नु भएको छ नि समीप सर तपाईँको भिडियो पनि छैन अडियो पनि छैन तपाईँ क्लासमा हुनुहुन्छ है कता हुनुहुन्छ सुनिराख्नु भएको छ तपाईँ लिभ गरेर आउनुहोस् अनि त्यस पछाडि ठिक हुन्छ तपाईँको अडियो आएको छैन लिभ गरेर आउनुहोस् अनि अडियो सुन्छ ओके सो हामी यहाँ डाइरेक्टली कहाँ जान्छौँ भन्दाखेरि आज चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको साइकल हेर्छौँ है एफिलिएट बिजनेस हरेक बिजनेसको साइकल हुन्छ होइन तपाईँको हिजो हामीले स्कुल कलेजमा पनि तपाईँको चाहिँ पुतलीको जीवन चक्र भनेर पढ्थ्यौँ अनि त्यस पछाडि हामी इभन तपाईँको चाहिँ यो हाम्रो संसार नै तपाईँको एउटा चाहिँ जीवन चक्र चक्रमा चलेको हुन्छ होइन कसैले घाँस खान्छ कसैले सुनिरा सुनिराख्नु भएको छ सुनेको छु ओके होइन हाम्रो यो म्युट गरेर राख्दिनु होला हाम्रो यो अर्थ नै केमा रिलेट छ भन्दाखेरि तपाईँको लाइफ साइकलमा चाहिँ रिलेट छ कसैले घाँस खान्छ फेरि मासु खान्छ तपाईँको चाहिँ ए फेरि तपाईँको चाहिँ मल बन्छ फेरि त्यहाँबाट घाँस उम्रिन्छ यस्तो च्या चक्र हुन्छ अनि तपाईँ हामी एउटा कुरा तपाईँहरू के क्लियर हुनुहोस् भने हामी अन्टरप्रेन्यरसिप गरिराख्दा पनि एउटा बिजनेस गरिराख्दा पनि हामीले के अरे आफ्नो ब्रान्ड ब्रान्ड क्रिएट गरिराख्दा पनि के के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि साइकल छ जो जो मान्छेले जो मान्छेले बिजनेसको साइकल बुझेको छैन होइन जो मान्छेले चाहिँ बिजनेसको साइकल बुझेको छैन त्यो मान्छेले सक्सेसफुल्ली बिजनेस रन गर्नै सक्दैन होइन सो रन गर्नै सक्दैन त्यो साइकलमा रहेर जो मान्छेले बिजनेस रन गर्छ त्यो मान्छेले बिजनेस गरेर खान्छ है सो हरेक बिजनेसमा चाहिँ एउटा साइकल हुन्छ चाहे त्यो कन्सल्टेन्सीको बिजनेस होस् चाहे त्यो ब्याङ्किङको पनि हुन्छ आफ्नै साइकल हुन्छ होइन रेस्टुरेन्ट लाइनको आफ्नै हुन्छ होटल लाइनको आफ्नै हुन्छ त्यस्तै तपाईँको एफिलिएट बिजनेसको पनि एउटा साइकल हुन्छ त्यो साइकल के हुन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सेयर गर्छु र नर्मल्ली मान्छेहरू तपाईँको चाहिँ वाइ एफिलिएट मार्केटर फेल भन्ने कुरा पनि थोरै हामी यहाँ हेर्छौँ जस्तो हो तपाईँको चाहिँ किन एफिलिएट मार्केटरहरू फेल हुन्छन् होइन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यहाँ गएर राइट यहाँ गएर राइट आजको क्लासलाई यहाँ गएर तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस साइकल होइन एफिलिएट बिजनेस साइकल कस्तो हुन्छ र त्यस पछाडि आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ why why affiliate affiliate marketers fail fail भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यो सेसनमा चाहिँ कुरा गर्छौँ यो दुईवटा सेसन कुरालाई लिएर हामी यो सेसनमा चाहिँ कुरा गर्छौँ सबभन्दा फर्स्टमा भनेको एफिलिएट बिजनेस के हो भन्ने कुरा चाहिँ जब एउटा मान्छेले चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको साइकल बुझ्छ अनि मात्र एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ डेफिनेसन दिन सकिन्छ एफिलिएट बिजनेस भनेको चाहिँ तपाईँको अरू कम्पनीको प्रमोट गर्नु अनि कमिसन कमाउनु मात्र रहेन चाहिँ एफिलिएट बिजनेस भनेको चाहिँ जब मान्छेले चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ डेफिनेसन मैले यो पाएको छु जो मान्छेले एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ साइकल बुझेको हुन्छ त्यो मान्छेले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्न सक्छ र तपाईँको एफिलिएटमा सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ त एउटा कम्पनी हुन्छ प्लेटफर्म हुन्छ है एफिलिएट बिजनेसमा सबभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ प्लेटफर्म हुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ अर्को प्लेटफर्म हुन्छ अर्को के हुन्छ कम्पनी हुन्छ राइट जस्तो अब अहिले मैले गरिराखेको प्लेटफर्म कम्पनी कुन छ त अहिले मैले गरिराखेको नि बिजनेस मल्टिभर्सिटी नै हो जस्तो हाम्रो के अरे चाहिँ रबिन सरले गरिराख्नु भएको नि तपाईँको चाहिँ अहिले मल्टिभर्सिटी नै हो मैले योभन्दा अगा अगाडि र स्टिल पनि मैले एउटा बाहिरको कम्पनी हो हाम्रो म मैले चाहिँ एफिलिएटमा दुईवटा प्लेटफर्म रोजेको छु होइन बिस्तारै बिस्तारै मैले हो के अरे हाम्रो रबिन सरलाई पनि स्ट्यान्ड आउट गर्छु तपाईँलाई यो मार्केटभन्दा कसरी वर्ल्ड वाइडमा बाहिरको कन्ट्रीमा जान सकिन्छ त्यसमा म तपाईँलाई सपोर्ट डेफिनेटली गर्छु यो बाहेक मैले चाहिँ अर्को एउटा बाहिरको युएस बेस्ड प्रोग्राम छ तपाईँको चाहिँ इ वान लाइफ भन्ने छ होइन इ वान लाइफ भन्ने प्रोग्राम छ यो दुईवटा प्लेटफर्ममा मैले चाहिँ काम गरिराखेको छु कम्पनीमा यो दुईवटा प्लेटफर्ममा चाहिँ काम गरिराखेको छु एज एन एफिलिएट मार्केटर र भोलि तपाईँ पनि होइन भोलि अक्षर सर पनि भोलि चाहिँ हाम्रो चाहिँ हो के अरे समीप समीप सर पनि भोलि चाहिँ हाम्रो हो के अरे चाहिँ एबिसिडी हर कोही पनि मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ हर कोही मान्छे पनि तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गर्नु पऱ्यो भने सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के चाहिन्छ त कम्पनी चाहिन्छ प्लेटफर्म चाहिन्छ हो कि नै अक्षय सर यो एफिलिएट मार्केटिङमा मात्र नभएर हामी जब गर्नेलाई पनि यो कुरा हो नि हामी कम्पनी बिना काम गर्न सक्छौँ त चाहिन्छ हो त्यस्तै अब भोलि तपाईँहरू पनि एफिलिएट मार्केटिङमा छिर्नुहुन्छ भने एउटा प्लेटफर्म चाहिन्छ क्या अहिले हामीले नेपाली प्लेटफर्मको लागि हामीले मल्टिभर्सिटी मैले हिजो पनि तपाईँहरूलाई रिमाइन्ड गरेको थिएँ मल्टिभर्सिटी आफैमा एउटा चाहिँ एफिलिएट प्रोग्राम हो होइन भोलि तपाईँहरू यही प्लेटफर्मलाई लिएर पनि तपाईँहरूले चाहिँ भोलि फर्दर बिजनेस गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यो कुरा यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँको चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ त के चाहिन्छ त एउटा कम्पनी चाहिन्छ अब कम्पनी कम्पनी कम्पनी पिक गर्नका लागि चाहिँ कम्पनीको विषयमा त बुझ्नु पऱ्यो त्यसको भिजन बुझ्नु पऱ्यो मिसन बुझ्नु पऱ्यो अब्जेक्टिभ बुझ्नु पऱ्यो कोर भ्याल्युज बुझ्नु पऱ्यो होइन सबभन्दा फर्स्टमा भनेको त अझ म के भन्छु भने किन अब तपाईँको चाहिँ अर्निङको लागि अनलाइन बिजनेस नै गर्ने होइन तपाईँले के अरे चाहिँ सानो चिया पसल गरे पनि हुन्न सानो मोबाइल पसल गरे पनि हुन्न अथवा दोकान खोले पनि हुन्न अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न केही एबिसिडी नै गरे हुन्न किन चाहिँ अनलाइन नै तपाईँले चुज गर्ने होइन म हामीसँग फिफ्टी फाइभ प्लस तपाईँको चाहिँ यसको एडभान्टेजेसहरू मात्र यसको केही डिसएडभान्टेजेस पनि होला डेफिनेटली जहाँ राम्रो हुन्छ त्यहाँ नरा नराम्रो हुन्छ हर पक्षको प्रोज एन्ड कन्स जहाँ पनि हुन्छ तर अनलाइन नै किन चुज गर्ने त भन्ने विषयमा अब यसको छुट्टै लामो छ एक घन्टाको हामी कुरा गरेर पनि एक घन्टामा पनि सकिँदैन यसको एडभान्टेजेसहरूकै मात्र कुरा गर्ने हो भने तर अब हामीले अनलाइन नै चुज गरिसके चुज गर्दा पनि हामीले सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के के के कुरालाई ध्यान दिनु पऱ्यो कम्पनी प्लेटफर्मको भिजन यसको मिसन यसको अब्जेक्टिभ्सलाई हामीले चाहिँ बुझेर काम गर्नुपर्छ दोस्रो भनेको चाहिँ है यहीँ आउँछ है तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटर किन फेल हुन्छन् भन्ने कुरा पनि यहीँ आउँछ बिकज एफिलिएट मार्केटर किन फेल हुन्छन् they choose they choose wrong company होइन रङ कम्पनी जो जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गलत कम्पनी चु छान्छ उनीहरू त डेफिनेटली फेल हुन्छन् है होइन रङ कम्पनी रङ प्लेटफर्म चु धेरैले छान्छन् ए एफिलिएट मार्केटिङ त गरेको फेल भयो यो बकवास रहेछ अनलाइन कामै छैन किन बिकज उनीहरूले रङ प्लेटफर्म चुज गर्न पुग्छन् एउटा प्रोपर गाइडेन्स प्रपर मेन्टरसिपको अभावमा उनीहरूले त्यो गर्न पुग्छन् ट्राई गर्छन् अनि वाक्का दिक्क लाग्छ अनि त्यसपछि छोड्छ ए अनलाइन यो बकवास काम छैन छोड्छन् जान्छ द्याट्स इट होइन सबभन्दा फर्स्टमा भनेको प्लेटफर्म कम्पनी चुज गर्नु दोस्रो भनेको चाहिँ प्रडक्ट एन्ड सर्भिस एफिलिएट मार्केटिङमा तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली प्रडक्ट कस्तो प्रडक्टमाथि एज एन एफिलिएट मार्केटर कस्तो प्रडक्टमाथि चाहिँ काम गर्ने दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ है यो विषयमा अब धेरै लामो हुन्छ म सरसर्ती तपाईँहरूलाई भन्छु प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँले दुईवटा प्र के अरे सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँले चुज गर्नुपर्ने के रहेछ त राइट कम्पनी रहेछ दोस्रोमा तपाईँले चुज गर्नुपर्ने के रहेछ त प्रडक्ट है दोस्रोमा चुज गर्नुपर्ने के रहेछ प्रडक्ट प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै कस्तो हुन्छ त एउटा फिजिकल प्रडक्ट हुन्छ एउटा डिजिटल प्रडक्ट हुन्छ धेरै मान्छेलाई त अब थाहै छैन अब तपाईँको एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै धेरै मान्छेलाई के थाहा छ ए एमाजोनमा त्यो साइटमा जाने अनि लिङ्क गर्ने अनि धेरै धेरै आफ्नो के अरे चाहिँ फलोवर्स भयो भने धेरै हो के अरे चाहिँ आफ्नो हो के अरे चाहिँ इन्स्टाग्राम युट्युब फलोवर्स भयो भने अनि पैसा कमाउने हो त्यति मात्र बुझ्छन् धेरै जसो मान्छेले तर एफिलेट बिज एफिलेट बिजनेसमा अर्निङ गर्नको लागि धेरै फलोवर्स चाहिँदै चाहिँदैन क्या तपाईँको के अरे चाहिँ फेसबुक फ्रेन्ड सयवटा छ भने जस्ट तपाईँले मजाले एफिलेट मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले त्यति मात्र होइन तपाईँको चाहिँ अब मार्केटिङमा अहिले हामी आउँछौँ होइन तपाईँको चाहिँ पेड मार्केटिङ भन्छ होइन पेड मार्केटिङको थ्रुबाट नै हो के अरे समीपजी यहाँ हुनुहुन्छ सर होइन तपाईँहरूलाई थाहा छ कि थाहा छैन तपाईँहरू सोसल मिडिया मैले प्रमोट गरेको थ्रुबाट हाम्रो के अरे समीपजी जोड्नुभएको हाम्रो के अरे Akshay sir social media promote गरेको थ्रुबाट आउनुभएको जसलाई हामी के भन्छौँ त पेड मार्केटिङ भन्छौँ होइन आफूसँग तपाईँको चाहिँ फ्री मार्केटिङ भनेको आफ्नो हो के अरे चाहिँ फेसबुकमा अलरेडी कसैले एड गर्छ त्यो फ्री फ्री मार्केटिङ भयो अर्को पेड मार्केटिङ भनेको के हो त भन्दाखेरि विभिन्न पेड मार्केटिङ गर्ने अप्सनहरू हुन्छ होइन त्यसरी पेड मार्केटिङ गरेर एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सकिन्छ है सो त्यो कारणले गर्दाखेरि दोस्रो अब मार्केटिङको च्याप्टरमा हामी आउँछौँ दोस्रो भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रडक्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तपाईँले चुज गर्ने प्रडक्ट के छ त फिजिकल प्रडक्ट हो कि डिजिटल प्रडक्ट हो यो एकदमै एफिलिएट मार्केटरले गल्ती गर्ने कहाँ पनि हुन्छ भन्दाखेरि प्रडक्ट चुजिङमा उनीहरूले कम्पनी पनि ठिकै चुन्छन् तर प्रडक्ट चुज गर्छन् जस्तो म आफूले तपाईँहरूलाई मैले तपाईँहरूलाई तपाईँको चाहिँ एमाजोनको एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् भन्दै भन्दिनँ के होइन हो एमाजोन संसारकै एउटा चाहिँ प्रेस्टिजियस कम्पनी हो प्रेस्टिजियस कम्पनी हो तर उसँग के छ त तपाईँको चाहिँ फिजिकल प्रडक्ट छ अब फिजिकल प्रडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको फिजिकल प्रडक्टमा काम गर्दाखेरि तपाईँले मार्केटिङ कस्ट पनि तपाईँले उठाउन सक्नुहुन्न क्या बुझ्नुभयो होइन फिजिकल प्रडक्टमा तपाईँले का एफिलिएट मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ गरेको खर्च पनि उठाउन सक्नुहुन्न क्या तर अर्को अप्सन हुन्छ एकदमै सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर भन्छ जो जे भनेको त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि तपाईँको जसले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गरेर नै ten fifteen lakh twenty lakh कमाउँछ जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ सुपर एफिलिएट मार्केटर भन्छन् सुपर एफिलिएट मार्केटरले चाहिँ के चुज गर्छ डिजिटल प्रडक्ट सरसर्ती म तपाईँलाई अझ भन्छु जस्तो फिजिकल प्रडक्ट फिजिकल तपाईँको चाहिँ प्रडक्टमा के के चाहिन्छ त तपाईँको तपाईँले फिजिकल प्रडक्टमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिन्छ डेलिभरी गर्नु पऱ्यो स्टाफहरू पनि चाहिन्छ ट्रान्सपोर्टेसन कस्ट चाहिन्छ हुन्छ तपाईँले फिक्स ठाउँमा भएर चाहिँ तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको चाहिँ हाई रिस्क हुन्छ टाइम टु टाइम तपाईँको चाहिँ लेट सपोज तपाईँले चाहिँ एउटा घडीको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै गोल्ड कमोडिटिजको चाहिँ तपाईँले चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मोबाइलको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहुन्छ भनिसके पछाडि त्यो के हुन्छ टाइम टु टाइम प्रड्युस गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को मेन कुरा भनेको एफिलिएट मार्केटिङ किन गर्ने पैसा कमाउनका लागि गर्ने हो नि हो कि नै अक्सेसन एफिलिएट मार्केटिङ किन गर्ने त पैसा कमाउनका लागि गर्ने अक्सेसरले सरले बुझिराख्नु भएको छ मेरो कुरालाई होइन एफिलिएट किन मार्केटिङ किन गर्ने पैसा कमाउन सो फिजिकल प्रडक्टमा के हुन्छ एकदमै लो मार्जिन हुन्छ एकदमै लो कमिसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि तपाईँ न त आफू सस्टेन हुन सक्नुहुन्छ न त तपाईँले आफ्नो मार्केटिङ खर्च धान्न सक्नुहुन्छ होइन न त तपाईँले आफ्नो के अरे फर्दर करियरमा राम्रो अर्निङ त्यसमा एउटा पोसिबिलिटी हुन्छ हो फिजिकल प्रडक्टमा पनि हुन्छ तर फिजिकल प्रडक्टको एफिलिएट मार्केटिङ मैले चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई रिकमेन्ड गर्छु जोसँग चाहिँ दुई लाख चार लाख दस लाख पन्ध्र लाख वान मिलियनको चाहिँ सोसल मिडिया फलोवर्स छ उनीहरूको लागि फिजिकल प्रडक्ट एफिलिएट मार्केटिङ गर्दा ठिक हुन्छ तर जोसँग चाहिँ एक सय दुई सय तपाईँको चाहिँ पचासजना चाहिँ तपाईँको चाहिँ सोसल मिडिया फलोवर्स छ उसको लागि नेक्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ डिजिटल प्रडक्ट हो डिजिटल प्रडक्ट के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँलाई जति पनि फिजिकल प्रडक्टमा हुने केही हुँदैन क्या ट्याक्कै अपोजिट तपाईँलाई यहाँ न त तपाईँलाई स्टाफ चाहिन्छ न डेलिभर गर्नु पऱ्यो न तपाईँको चाहिँ थोरै इक्जाम्पल दिन्छु है फिजिकल प्रडक्ट को जस्तो फिजिकल प्रडक्ट भन्ने बित्तिकै फेरि के हो फिजिकल प्रडक्ट भन्ने लाग्न सक्छ जुन कुरा तपाईँले सिन देख्नुहुन्छ टच गर्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो मोबाइल टच गर्न सक्नुहुन्छ टेबल टच गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो वाट एभर तपाईँसँग त्यो फिजिकल प्रडक्ट टच र देख्न सक्नु डिजिटल प्रडक्ट भनेको तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ देख्न चाहिँ सक्नुहुन्छ टच गर्न सक्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल तपाईँको चाहिँ फेसबुक एप्स इन्स्टाग्राम एप तपाईँको चाहिँ सफ्टवेयरहरू भयो तपाईँको चाहिँ भिडियो कोर्सेसहरू अडियो कोर्सेसहरू तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त डिजिटल प्रडक्ट भन्छौँ जस्तो इभन फिल्म भयो सङ भयो यहाँबाट तपाईँको यो चाहिँ के हो त डिजिटल प्रडक्ट हो सो यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले यो डिजिटल प्रडक्टमा काम गर्दाखेरि यो कुराहरू चाहिँदैन तपाईँले लेट सपोज चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ सफ्टवेयरको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नु गर्नुहुन्छ तपाईँले त्यसलाई गाडीमा हालेर सफ्टवेयर त डेलिभर गर्ने होइन नि त सर हो कि नै तपाईँले त्यसलाई त के गर्ने हो त भन्दाखेरि सिम्पल ढङ्गबाट अनलाइनकै थ्रुबाट एउटा युजर नेम अथवा वाट एभर एउटा चाहिँ पासवर्डको आधारमा तपाईँले काम गर्ने हो होइन भनिसके पछाडि डिजिटल प्रडक्टको चाहिँ डिफ्रेन्स यो नो निड फिक्स टाइम तपाईँले यति नै टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने छैन फिक्स लोकेसन यहीँ बसेर गर्नुपर्छ भन्ने छैन यसमा तपाईँको चाहिँ लो रिस्क पनि भयो हेर्नु तपाईँको चाहिँ एउटा फिजिकल प्रडक्टमा तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ गरिसके पछाडि त्यो सामान टुटिन्छ कि भाँचिन्छ कि कुहिन्छ कि मकिन्छ कि भन्ने कतिको चाहिँ रिस्क हुन्छ होइन चोर चोरिन्छ कि भन्ने कतिको रिस्क हुन्छ यसमा एकदमै डिजिटल प्रडक्टमा के हुन्छ त बिल्कुलै लो रिस्क हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ वान टाइम प्रडक्ट क्रिएसन तपाईँहरूले मल्टिभर्सिटीमा इन्स्ट्रक्टर बनेर त इन्स्ट्रक्टर बनेर एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् पार्टनरसिप गरेर अलरेडी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलरेडी हो के अरे इन्स्ट्रक्टरहरूले लगे हो के अरे चाहिँ बनाइसकेको प्रडक्टमाथि तपाईँहरूले एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् इट्स अप टु यु तर आफैले गर्दा पनि के भयो वान टाइम प्रडक्ट क्रिएसन भयो अरूको गर्दा पनि के भयो वान टाइम प्रडक्ट क्रिएसन भयो र ब्युटिफुल एकदमै ब्युटिफुल कुरा भनेको चाहिँ हाई मार्जिन हाई कमिसन हुन्छ है हाई मार्जिन हाई प्रफिट हुन्छ सो जो जोसँग चाहिँ दुई चार सय एक दुई सय मात्र फलोवर्स छ नि उसको लागि हो डिजिटल प्रडक्टमाथि एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने यो मेरो वान अफ दि फेभरेट तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने चुज गर्ने तपाईँको चाहिँ प्रडक्ट हो मैले जहिले पनि डिजिटल प्रडक्टमाथि रिकमेन्ड गर्छु जोसँग फलोवर्स छैन एक दुई सय चाहिँ तपाईँको चाहिँ साथी सर्कल छ तर एफिलिएट मार्केटिङ गर्छु भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ इच्छा छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मजैले डिजिटल प्रडक्ट रिकमेन्ड गर्छु र अलवेज सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले गर्ने डिजिटल प्रडक्टमाथि किनभने तपाईँको डिजिटल प्रडक्टमाथि काम गर्दाखेरि वान सेलमा कुनै एउटा तपाईँले पर सेल निकाल्नुभयो भने तपाईँको मिनिमम पनि तपाईँको चाहिँ बाह्र तेह्र हजारदेखि साठी सत्तरी असी हजार नब्बे हजार एक लाख एबभको चाहिँ तपाईँको हुन्छ प्रडक्ट क्वालिटीमा होइन पर सेल तपाईँको त्यो मार्जिन बस्छ हाई मार्जिन हुन्छ हाई कमिसन हुन्छ सो द्याट एउटा सेलमा तपाईँको दस बाह्र हजारदेखि असी नब्बे हजार आउँछ भने त मन्थली तपाईँले जम्मा चाहिँ दुईवटा सेल्स क्वालिफाई गर्नुभयो भने तपाईँ एफिलेट मार्केटिङमा सर्भाइभ हुन सक्नुभयो कि भएन अक्षय सर सर्भाइभ हुन सक्नुभयो कि भएन लेट सपोज तपाईँलाई चाहिँ एफिलेट मार्केटिङ गरेर तपाईँलाई पर सेल्स तपाईँलाई let suppose forty thousand commission आउँछ तपाईँले दुईवटा सेल्स निकाल्नुभयो भने तपाईँ सर्भाइभ हुन सक्नुहुन्छ कि हुन्न सकिन्छ सकिन्छ सिम्पल इज द्याट तर फिजिकल प्रडक्टमा के हुन्छ तपाईँले चाहिँ दुईवटा सेल्स भने के हो त दुईवटा कस्टमर हो क्या जम्मा होइन फोर्टी थाउजन्ड भनेको पनि big big chunk of money हो क्या हाम्रो समीपजी सुन्नुहोस् होइन बिग चङ्क अफ मनी तपाईँ जस्तो स्टुडेन्टको लागि फोर्टी थाउजन्ड भनेको धेरै तपाईँले एउटा क्लाइन्टलाई कन्सल्ट गरे बापत एउटा क्लाइन्टलाई केयर गरे बापत फोर्टी फोर्टी थाउजन्ड तपाईँले अर्न गर्नुहुन्छ भने it's good chunk of money right so that affiliate मार्केटिङको डिजिटल प्रडक्टमा स्पेसियली काम गर्नुको फाइदा यो छ एउटा कस्टमरलाई तपाईँले हेरे भए तर तपाईँले फिजिकल प्रडक्टमा जाँदाखेरि तपाईँले लेट सपोज तपाईँले चाहिँ दस लाखको ल्यापटप सेल गर्दा पनि तपाईँको एक लाखको मार्जिन बस्दैन क्या दस लाखको तपाईँले ल्यापटप सेल गर्दा पनि एक लाखको मार्जिन बस्दैन कहाँ हो तपाईँको खर्च कहाँ हो तपाईँको मार्केटिङ खर्च त कहाँ हो तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन खर्च तर डिजिटल प्रडक्टमा तपाईँले दस लाखको रेभेन्यू निकाल्नुभयो भने मिनिमम पनि तपाईँको सात लाख आफ्नो प्रफिट नेट प्रफिट हो क्या सो so, धेरै एफिलिएट मार्केटरहरूले गल्ती यहाँ पनि गर्छन् प्रडक्ट चुजिङमा पनि धेरै एफिलिएट मार्केटरले के गर्छन् त गल्ती गर्छन् राइट सो त्यो कारणले गर्दाखेरि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले कहाँ फोकस्ड गरेर काम गर्छ त डिजिटल प्रडक्टमा फोकस गरेर काम गर्छ र हाम्रो मल्टिभर्सिटीले पनि केलाई बढी फोकस गरेर काम गर्छ त डिजिटल प्रडक्टलाई फोकस गरेर काम गर्छ समीप सर बुझिराख्नु भएको छ नि तपाईँले बुझिराख्नु भएको छ सो प्रडक्टमा पनि हामीले चाहिँ केलाई चुज गरेर जान्छौँ त तपाईँको चाहिँ किन एफिलिएट मार्केटरहरू फेल हुन्छन् पहिलो कम्पनी प्लेटफर्म चुज गर्नमै गल्ती गर्छन् दोस्रोमा चाहिँ प्रडक्ट चुज गर्नमा पनि गल्ती गर्छन् होप तपाईँहरू भोलि हाम्रो अक्षय सर भोलि हाम्रो समीपजी भोलि तपाईँ एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ फर्दर फ्युचरमा बढ्नुहुन्छ भने यो सबैभन्दा इजी र सिम्पल मेथड पनि हो पैसा कमाउने सो द्याट गर्नुहोस् पनि भन्छु म तपाईँहरूलाई र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूले के मिस्टेक नगर्नुहोस् भने तपाईँहरूले यो wrong platform wrong wrong product choose गरेर आफ्नो टाइमको बर्बाद नगर्नुहोस् right right platform right product choose गर्नुहोस् र अर्को भनेको चाहिँ नेक्स्टमा भनेको कुन मन पर्यो तपाईँलाई समीप सर कुन मन पर्यो तपाईँलाई फिजिकल प्रडक्टमा काम गर्न मन पर्यो कि डिजिटल प्रडक्टमा अहिलेको समय अनुसार चाहिँ डिजिटलै राम्रो ओके हाम्रो के अरे अक्षय सरलाई कुन मन पर्यो फिजिकल डिजिटल अहिले त डिजिटल ठिक छ सर नभए त फन्ड अफ कस्ट हाई हुन्छ अहिले राइट <laughs> है सो हो डेफिनेटली मल्टिभर्सिटीले यही रिकमेन्ड गर्छ तपाईँहरूलाई अलरेडी एउटा चाहिँ प्लेटफर्म छ र यसले रिकमेन्ड गर्ने पनि के हो त डिजिटल प्रडक्ट डिजिटल प्रडक्टमा पनि फेरि यो हाई टिकट लो टिकटको कुराहरू हुन्छ होइन यो अब हाम्रो छुट्टै च्याप्टर छ होइन रविन सर यो यसको विषयमा त तपाईँ पनि पढ्नु भएको छ नि है रविन सर होइन हाई टिकट लो टिकटको डिफ्रेन्सेस होइन सो स्पेसियल्ली हामी चाहिँ हाई टिकट डिजिटल प्रडक्टमा पनि तपाईँले लो टिकटमा गरेर फाइदा छैन सर तपाईँहरूले लो टिकटमा तपाईँहरूले डिजिटल प्रडक्टमा पनि काम गर्नुभयो भने तपाईँको धेरै खर्च हुन्छ तर तपाईँले प्रफिट लिन सक्नुहुन्न स्पेसियल्ली डिजिटल प्रडक्टमा पनि वी रिकमेन्ड तपाईँहरू चाहिँ high ticket product high ticket प्रडक्टमा काम गर्दाखेरि मजाले सर्भाइभ हुन सकिन्छ मजाले सर्भाइभ हुन सकिन्छ राइट सो यो हाई टिकट लो टिकटको विषयमा धेरै छ होइन हाम्रो सिरिज नै धेरै छ हाम्रो के अरे रविन सरलाई थाहा छ होप तपाईँहरूले मोटामोटी मैले तपाईँहरूलाई सरसर्ती बुझाएँ होइन सो लो टिकटमा भन्दा हाई टिकटमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्ने अनि हाई टिकटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ प्रफिट पनि धेरै हुन्छ र हाम्रो संसारको किन चाहिँ हो के अरे चाहिँ अब अहिले माइक्रोसफ्ट बिल गेट्सले त के भनेको छ भन्दाखेरि मेरो हो के अरे चाहिँ फोप्सको यो लिस्टबाट मलाई धनीबाट हटाइदिनुहोस् भनेर भनेको छ होइन तर एकता के थियो भन्दाखेरि बिल गेट्स संसारकै लङ्गेस्ट रिचेस्ट म्यान थियो हाम्रो के अरे चाहिँ अक्षय सरलाई थाहा छ यो यो बारेमा अक्षय सर सुनिराख्नु छ तपाईँ त निदाउनु भएको छ कि भिडियो अफ गरेर हाम्रो हाम्रो ओके हाम्रो बिल गेट चाहिँ संसारकै कुनै समयमा लङ्गेस्ट रिचेस्ट म्यानमा हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाम लिस्ट आउँथ्यो होइन तपाईँको अठार वर्ष चाहिँ लगातार रिचेस्ट म्यानको नाममा आएको थियो किन त भन्दाखेरि उहाँले कुन प्रडक्टमाथि काम गर्नुभएको थियो डिजिटल प्रडक्टमाथि है जस्तो डिजिटल माथिको के हो त पावर तपाईँ डिजिटल प्रडक्टको पावर के हो त भनेर एउटा चाहिँ इक्जाम्पल कसैले तपाईँलाई भन्यो भने अथवा तपाईँले पनि भन्नुभयो भने माइक्रोसफ्ट चाहिँ एउटा चाहिँ डिजिटल बेसिस डिजिटल प्रडक्टमाथिको चाहिँ एउटा चाहिँ कम्पनी हो सो द्याट के अरे बिल बे Bill Gates became the long richest man in the earth होइन अब अहिले चाहिँ हटाइदिनुहोस् भने चाहिँ मेरो नाम म धनीबाट हटाउँछु मेरो सबै सबै पैसा मेरो दान दिन्छु भनेर बसेको छ बुढोले होइन ठिकै हो र अब हामी जाउँ अगाडि तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली अब डिजिटल प्रडक्टको आई होप तपाईँहरूले चाहिँ क्लियरली बुझ्नुभयो होला र हामी मल्टिभर्सिटीले पनि केलाई बढी फोकस गर्छ डिजिटल प्र प्रडक्टमाथि र अब जाउँ तपाईँको मार्केटिङ मार्केटिङ भनेको के हो जस्तो लाग्छ हाम्रो के अरे अक्षसहरूलाई वाट वाट इज मार्केटिङ जस्तो तपाईँको विषयमा के जस्तो लाग्छ मार्केटिङ म्युट छ सायद तपाईँ बोलिराख्नु भएको छ होला म्युट छ यो मार्केटिङ भनेको सर हामीले चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टको बारेमा पब्लिकलाई अवेर गराउने जानकारी दिने त्यसपछि एउटा हामीले चाहिँ मान्छेहरूको डिजायर के छ त डिजायरलाई स्टडी गर्ने मार्केटमा प्रब्लम के छ अनि त्यो डिजायर अनुसार चाहिँ हामीले आफ्नो आफूसँग भएको प्रोडक्टलाई त्यसमा फिट गराएर सेल गर्ने एब्सोलेटली एकदमै राम्रो चाहिँ एन्सर एकदमै एब्सोलेट एन्सर एन्सर दिनुभयो डिफ्रेन्स थाहा छ तपाईँलाई हो के अरे मार्केटिङको डिफ्रेन्सेस थाहा छ केही थाहा छ भने ठिक छ नभए नो प्रब्लम मार्केटको डिफ्रेन्सेस के छ मार्केटको डिफरेन्स अहिलेको अब डिजिटल मार्केट त मैले गरे छैन फिजिकलै मार्केट हो हो दुईवटा डिफरेन्स हुन्छ मार्केटिङमा एउटा डिजिटल मार्केटिङ स्ट्राटेजी एउटा फिजिकल मार्केटिङ हो हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेलाई चाहिँ हामी डिजिटल मार्केटिङ कम्पलसरी गराउँछौँ डिजिटल मार्केटिङ आफैमा एउटा इन्डस्ट्री हो सेक्टर हो डिजिटल मार्केटिङ गरेर नै छुट्टै के अरे चाहिँ कमाउन सकिन्छ बाँच्न सकिन्छ बचाउन सकिन्छ तर एफिलिएट तपाईँले त एट द एन्ड त एफिलिएट मार एफिलिएट बिजनेस गर्दा त के गर्ने हो त बिजनेस गर्ने हो नि त होइन अब बिजनेस गर्दाखेरि मार्केटिङ त डेफिनेटली चाहिन्छ विदाउट मार्केटिङ त तपाईँको त बिजनेस त हुँदैन हो कि नै हो नि त होइन सो अब मार्केटिङ गर्ने भन्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि मार्केटिङ टु क्याटेगोरी नै हुन्छ हामी तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली अघि तपाईँको चाहिँ अक्षय सरले भन्नुभएको जस्तै एउटा चाहिँ के हुन्छ फिजिकल मार्केटिङ हुन्छ एउटा चाहिँ डिजिटल जसलाई फिजिकल मार्केटिङलाई हामी ट्रेडिसनल फर्म अफ मार्केटिङ पनि भन्छौँ डिजिटल मार्केटिङलाई मोडर्न फर्म अफ मार्केटिङ पनि भन्छौँ होइन जस्तो फिजिकल ट्रेडिसनल मार्केटिङ भनेको के हो त साथीले साथीलाई भन्ने साथी के अरे के अरे माउथ टु माउथ एबिसिडीलाई भन्ने अथवा टिभीको टिभीबाट चाहिँ मार्केटिङ फ्याँक्ने रेडियोबाट फ्याँक्ने न्युज पेपर छाप्ने मा छाप्ने तपाईँको चाहिँ यो किसिमकोलाई ट्रे ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ भन्छ भने तपाईँको अर्को के हो त फेसबुक मार्केटिङ फेसबुक के अरे डिजिटल मार्केटिङ सरी अब डिजिटल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै के आयो सबै कुरा आयो फेसबुक मार्केटिङदेखि लिएर इन्स्टाग्राम मार्केटिङदेखि लिएर युट्युब टिकटक इन्स के अरे चाहिँ वेबसाइट ब्लग गुगल होइन रेडिट वाट्सएप यो सबै के हो त डिजिटल फर्मको मार्केटिङ भयो होइन अब यो डिजिटल मार्केटिङ र फिजिकल मार्केटिङको पनि भास्ट डिफ्रेन्स छ अब ठुल्ठुलो ब्रान्डले होइन सिजी जस्तो ब्रान्डले अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति तपाईँको मार्केटमा चाहिँ स्ट्यान्ड आउट भइसकेको चाहिँ मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट भइसकेको कम्पनीले चाहिँ दुइटै गर्दा हुन्छ फिजिकल पनि गर्दा हुन्छ डिजिटल पनि गर्दा हुन्छ किनभने उनीहरूसँग पैसा इनफ छ जति पनि खर्च गर्न सक्छन् के होर्डिङ बोर्ड लगाएर हुन्छ रङ पेन्टिङ गरेर हुन्छ घरमा के लगाएर हुन्छ त्यो गर्छन् होइन यो कोका कोलाहरू भयो स्प्राइटहरू भयो यिनीहरूले फिजिकल मार्केटिङ गर्दा पनि केही फरक पर्दैन जति खर्च आफ्नो मार्केटिङमा गरे पनि उनीहरूलाई प्रब्लम छैन तर हामी जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सानो बिजनेस गराएछौँ एउटा चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइड गराएछौँ अन्टरप्रिन्यरसिपको गराएछौँ हामीलाई त केही सयको केही हजारको पनि चाहिँ एउटा काउन्ट छ नि हो कि नै हो के अरे चाहिँ समीप सर हो नि केही हजारको नि महत्त्व छ नि त हामीलाई है सुन्नु सुन्नु आशा केही हजारको पनि महत्त्व हुन्छ सो तपाईँ हामी जस्तोलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीले चाहिँ गर्न सकिने एउटा मार्केटिङ अप्सन के हो त डिजिटल मार्केटिङ हो अब डिजिटल मार्केटिङ यसमा धेरै डिफ्रेन्सेस हुन्छ अब रेभेन्यूकै आधारमा होइन भोलि सेल्सकै आधारमा जाने हो भने त यो फिजिकल मार्केटिङ भन्दा त यो त कहाँ हो कहाँ हो डिजिटल मार्केटिङ गर्ने त धेरै तपाईँको हाई एफेक्टिभ हुन्छ धेरै माथि हो डिजिटल मार्केटिङ रेभेन्यूकै आधारमा हेर्ने हो भने है लङ टर्मलाई यसो मान्छेहरूको विषय मान्छेलाई अवेरनेस गराइदिने हो आफ्नो ब्रान्ड छापिदिने हो भने फिजिकल मार्केटिङमा होर्डिङ बोर्डमा त्यो पेन्टिङ घरतिर गरेर अथवा के अरे न्युजतिर छापिदिएर केही फरक पर्दैन तर त्यो त्यो त्यसले चाहिँ मान्छेमा अवेरनेस मात्र क्रिएट गर्छ समीप सर अवे अँ कोका कोला रहेछ स्प्राइट रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मात्र गर्छ तर त्यो के अरे पेन्टिङमै लेखेकै आधारमा मान्छे गएर उसको भिजिट गरेर हो के अरे चाहिँ कल गरेर अनि म्यासेज गरेर उसले डेफिनेटली पर्चेस गर्दैन होइन त्यो अवेरनेस मात्र हो तर त्यसको इन्स्टेन्टमा त्यसको साटोमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ त डिजिटल मार्केटिङमा इन्स्ट्यान्टली एउटा चाहिँ स्पेसिफिक टार्गेट क्याटेगोरीलाई टार्गेट गरेर मार्केटिङ गरेको हुन्छ जसले गर्दाखेरि इन्स्ट्यान्टली कुनै पनि मान्छे आएर बाई गर्न सक्छ होइन प्रडक्ट बाई गर्न सक्छ प्रडक्ट बाई गर्नु भनेको के हो त भन्दाखेरि रेभेन्यू हुनु यसमा डिफ्रेन्स धेरै छ तपाईँको चाहिँ अब यो कम्प्लिटली अब तपाईँको फिजिकल मार्केट त आउटडेट नै भइसक्यो एउटा चाहिँ मान्छेहरूको मान्छेहरूको माइन्डमा ब्रान्ड अवेरनेस र तपाईँको चाहिँ त्यो छाप छोडिराख्नको लागि मात्र काम लाग्छ भन्छु म चाहिँ रेभेन्यूकै आधारमा जाने हो भने डिजिटल मार्केटिङ र स्पेसियल्ली हामी एफिलिएट मार्केटिङ गर्नेलाई यो बेस्ट हो है जस्तो फिजिकल मार्केटमा तपाईँ मार्केटिङ गर्दाखेरि तपाईँले लोकेसन टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न प्रोफेसन टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न जेन्डर टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न एज ग्रुप टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न उसको इन्ट्रेस्ट के छ त्यो कुरालाई तपाईँले टार्गेट गर्न पाउनुहुन्न लेट सपोज तपाईँले चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ कान्तिपुरमा चाहिँ पचास हजार तिरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ प्ले गर्नुभयो एड चाहिँ प्ले गर्नुभयो तर त्यो कान्तिपुरमा बजाइराख्दाखेरि स्पेसिफिक लोकेसन त भएन होइन स्पेसिफिक प्रोफेसनको लागि त भएन जेन्डरको लागि भएन कान्तिपुर त अब के अरे बुढाबुढीले नि हेरिरहेको हुन्छ तपाईँको चाहिँ बच्चा बच्चीले नि हेरिरहेको हुन्छ तपाईँको स्पेसिफिक बायरलाई टार्गेट भएन होइन लोकेसन पनि त्यसै कुनै मान्छे विदेशबाट नि हेरिरहेको हुन्छ कोही मान्छे गाउँ गाउँबाट नि हेरिरहेको हुन्छ स्पेसिफिक लोकेसनमा भएन जेन्डरमा भएन एजमा भएन तर तपाईँले फेसबुक मार्केटिङ गर्नुहोस् तपाईँले त्यहाँ लोकेसन टार्गेट टक्क हिट गर्न पाउनुहुन्छ होइन यो अझ हाम्रो क्लास एक्सटेन्ड भएको भए म प्र्याक्टिकल्ली तपाईँको चाहिँ गरेर देखाउने थिएँ तपाईँहरूलाई है तपाईँको स्पेसिफिक लोकेसन तपाईँले आफ्नो प्रडक्टलाई कहाँ कहाँ देखाउन खोज्नु भएको काठमाडौँभित्र मात्र हो कि पोखराभित्र मात्र हो कि नेपालगञ्जभित्र मात्र हो कि होइन स्पेसिफिक लोकेसन टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसन टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ जेन्डर भनेको चाहिँ तपाईँको प्रडक्ट कसको लागि फिट हुन्छ त्यसलाई टार्गेट गर्न सक्नुहुन्छ एज ग्रुप इन्ट्रेस्ट टार्गेट गरेर तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक सक्नुहुन्छ भने फिजिकल मार्केटिङमा के हुन्छ नट फ्लेक्जिबल भन्नुको अर्थ तपाईँले आफ्नो एडलाई आफूले दिएको रेडियोमा दिएको अथवा न्युज पेपरमा सपोज मानौ इक्जाम्पल एउटा सपोज चाहिँ हाम्रो के अरे अक्षय सरले चाहिँ कुनै एउटा आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ यसले चाहिँ यसो के अरे मार्केटमा टेस्ट गराउन भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ पत्रिकामा दिनुभयो अरे पाँच हजार तिरेर पाँच हजार तिरेर तपाईँले चाहिँ आफ्नो के अरे चाहिँ प्रडक्टलाई टेस्ट गरेर न्युज पेपरले छाप दियो होइन भोलि छाप दिँदाखेरि चाहिँ उल्टो छाप दिएछ क्या होइन उल्टो के अरे चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा लेखेर दिनुभएको अर्को चाहिँ रङ चाहिँ उसले चाहिँ छाप दियो तपाईँको के अरे कम्पनीको बारेमा अब तपाईँले त्यो न्युज पेपरलाई गएर कम्प्लेन गर्न नि मिलेन त्यसलाई एडिट गरिदिनुहोस् भनेर पनि मिलेन किनभने त्यो छापिसक्यो तर डिजिटल मार्केटिङ के हुन्छ त फ्लेक्जिबल हुन्छ है मेरो अक्षय सरले सुनिराख्नु छ होला आई होप सर म सुन्दैछु एकछिन अलि यता कुरा गरिरहेको छ ठिक छ त्यही त तपाईँको हाउभावले गर्दा मैले सो फिजिकल मार्केटमा के हुन्छ फिजिकल मार्केटमा के हुन्छ त्यो किसिमको हुन्छ तपाईँले अब न्युज पेपरमा रेडियोमा दिनुभयो भने एडिट गर्न पाउनुहुन्न जसलाई हामी के भन्छौँ नट फ्लेक्जिबल भन्छौँ तर डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ फ्लेक्जिबल हुन्छ तपाईँले आफ्नो फेसबुक मार्केटिङमा चट्ट चाहिँ कन्टेन्ट टक्क डिजाइन गर्नु टक्क चाहिँ कन्टेन्ट क्याप्सन लेख्नुभयो टक्क चाहिँ तपाईँले चाहिँ पेड प्रमोसन गर्नुभयो पेड मार्केटिङ गर्नु टक टक टक टक टक त्यही इन्ट्रेस्ट त्यही जेन्डर त्यही लोकेसनमा टक टक टक जान्छ होइन र भोलि तपाईँलाई मन परेन होइन मन परेन भने इन्स्ट्यान्टली तपाईँले एडिट गरेर तपाईँले आफ्नो फेरि रिपब्लिस्ड रिबुस्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनिसके पछाडि डिजिटल मार्केटिङ फ्लेक्जिबल त्यो कारणले छ र एफिलि यहाँ यो डिफ्रेन्सेस हो होइन एफिलिएट मार्केटिङ गर्दाखेरि एकदमै एफिलिएट मार्केटरलाई चाहिने कुरा हो यो तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ जान्नै पर्छ फेसबुक मार्केटिङ गर्न जान्नु पऱ्यो टिकटक मार्केटिङ गर्न जान्नु पऱ्यो युट्युब मार्केटिङ गर्न जान्नु पऱ्यो होइन बेसिक कुरा हो यो एफिलिएट मार्केटरको लागि र तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ एफिलिएट एफिलिएट भनेको डिजिटल मार्केटिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि यु क्यान डु चिप कस्टमा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चिप कस्टमा के एकदमै सस्तो कस्टमा तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ गर्न लेट सपोज तपाईँले एउटा चाहिँ पत्रिकामा तपाईँले केही छाप्नु पऱ्यो भने सानो छाप्नु पऱ्यो भने तपाईँले पा पाँच सयदेखि हजार पन्ध्र सय दुई हजार पाँच हजार चार्ज गरिहाल्छ तर त्यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ फेसबुकमा तपाईँले दुई सय तिन सयबाट तपाईँले चाहिँ मार्केटिङ गर्न सक्नुहुन्छ त्यो पनि स्पेसिफिक क्याटेगोरीलाई के गरेर टार्गेट गरेर होइन एकदमै स्पेसिफिक निजलाई टार्गेट गरेर so so, physical marketing can't bring quality traffic physical marketing गरेर ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङले क्वालिटी कस्टमर क्वालिटी ट्राफिक दिँदैन डिजिटल मार्केटिङ गरेर के हुन्छ त क्वालिटी कस्टमर आउँछ ट्राफिक दिन्छ सो अर्को अब पक्कै पनि तपाईँहरूले बुझिसक्नु होला किन चाहिँ affiliate marketing fail marketer fail हुन्छन् होला हाम्रो के अरे समीप सरले भन्नुहुन्छ किन एफिलिएट मार्केटर फेल हुन्छ होला तपाईँको विचारमा तेस्रो पोइन्ट एउटा पोइन्ट के थियो के अरे प्लेटफर्म चुज रङ चुज गरेर रहेछ दोस्रो के थियो रङ प्रडक्ट चुज गरेर थियो अर्को किन हुन्छ होला त मार्केटिङको पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ किन चाहिँ एफिलिएट मार्केटर फेल हुन्छन् होला त सुनिराख्नु भएको छ हाम्रो समीप सरले किन एफिलिएट मार्केटर फेल हुन्छन् होला तपाईँको आवाज आएको छैन ल बोल्नुहोस् त कम्पनी रङ चुज गरेर अनि प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिँ राम्रो खालको प्रोडक्ट दिन नसकेर प्रोडक्ट पनि रङ चुज गरेर राम्रो नभएर राम्रो नभएर भन्दा पनि तपाईँको कस्तो हुन्छ भने रङ प्रडक्ट चुज गरेर हो क्या तपाईँको मार्केटरले प्रडक्ट त जस्तो पनि सेल गरिदिन्छन् जस्तो पनि प्रडक्ट त्यो कामै नलाग्ने होस् मार्केटरले सेल गरिदिन्छन् प्रडक्ट तर रिजन के त रङ प्रडक्ट चुज गरेर रङ प्रडक्ट चुज गरेर फिजिकल साटोमा अब तेस्रो के के पढ्यो हामीले मार्केटिङको कुरा गऱ्यौँ अब किन चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटरहरू फेल हुन्छन् होला जस्तो लाग्छ तेस्रो तेस्रो बुदा केही भन्न सक्नुहुन्छ प्रयास गर्नुहुन्छ हाम्रो अक्षय सरलाई किन होला जस्तो लाग्छ केही अब यस्तो छ सर अब कति अब मान्छेले अब मैले बुझेअनुसार आफ्नो यो फिजिकल मार्केटिङमा अब यो मार्केटिङ र सेलिङ भनेको दुइटै डिफ्रेन्ट कुरो हुँदो रहेछ हामी त्यो विषयमा नै आउँछौँ त्यो विषयमा नै आउँछ ल अहिले चाहिँ जस्ट जस्ट गर्दाखेरि अब के हो भन्दाखेरि अब सेल गर्न खोज्यो भने त उसले अब जस्तो सुकै प्रोडक्ट रङ सेल गराइदिन्छ तर त्यो भनेको अब सधैँभरिलाई भएन नि त त्यसले गर्दा रङ छाप पर्छ मान्छेमाथि ब्रान्डकै त्यो अब अलिकति हुन्छ नि रङ छाप पर्न जाँदाखेरि त्यसले पनि अब केही असर त गर्छ नै पक्कै त्यति मात्र भन्न खोजेको ओके सो त्यो त्यो बाहेक त्यो पनि एब्सोल्युटली राइट त्यो त छँदैछ त्यो छँदैछ प्रडक्ट के अरे चाहिँ इम्प्रोभाइजेसनमा त्यो कुरा छँदैछ तर धेरै एफिलिएट मार्केटरहरू के कहाँ पनि फेल हुन्छन् किन पनि फेल हुन्छन् भन्दाखेरि उनीहरूले मार्केटिङ गर्ने आइडिया नसिकेर मार्केटिङ गर्ने कन्सेप्ट थाहा नभएर किनभने कुनै कुनै प्ला कुनै कुनै प्लेटफर्मले के गर्छन् भन्दाखेरि आउनुहोस् एफिलिएट मार्केटिङ गर्नुहोस् भन्छन् जोइन गराइदिन्छन् सर्टेन चार्ज लिन्छन् सक्यो क्या कसरी यो के अरे चाहिँ मार्केटिङ गर्ने कसरी यसरी तपाईँको चाहिँ पेड मार्केटिङ गर्ने कसरी फ्री मार्केटिङ गर्ने कसरी कन्टेन्ट मार्केटिङ गर्ने त्यो आइडिया दिँदैन क्या होइन जब चाहिँ मार्केटिङ गर्ने नै आइडिया छैन भने अथवा मार्केटिङ गर्ने नै कन्सेप्ट छैन भने के हुन्छ त त्यो डेफिनेटली त्यो बिजनेस गर्ने मान्छे फेल हुन्छन् सो द्याट तेस्रो कुरा चाहिँ के हो त तपाईँको चाहिँ रङ मार्केटिङ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ मार्केटिङ गर्ने आइडिया नभएर lack of lack of marketing idea ideas है सो जोसँग चाहिँ मार्केटिङ गर्ने आइडिया ल्याक हुन्छ त्यो मान्छे डेफिनेटली फेल हुन्छन् जहिले पनि सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले तपाईँको चाहिँ यो तपाईँको चाहिँ मार्केटिङमा मिलियन्स अफ डलर एक्सपेन्स गरिराखेको हुन्छन् होइन विज्ञापनमा चाहिँ खर्च गरिरहेको हुन्छ इन्भेस्ट गरिरहेको हुन्छ हामीले अब यसलाई त एक्सपेन्स त भन्दैनौँ हामीले हाम्रो भाषामा चाहिँ मार्केटिङमा लगाउने पैसालाई चाहिँ इन्भेस्ट नै भन्छौँ होइन भन्छ नि एउटा भनाइ छ नि विज्ञापन तपाईँको चाहिँ खर्च होइन लगानी हो भन्छ हुन पनि हो राइट ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ विज्ञापन गर्न जाने हो भने त्यो लगानी हो सो जो मान्छे तपाईँको सुपर एफिलिएट मार्केटर के गर्छ त जहिले पनि राइट ठाउँमा मार्केटिङ तपाईँको चाहिँ गर्नको लागि खर्च गरिराखेको हुन्छ उत्तिकै तपाईँको जति मार्केट तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ हुँदै जान्छ उत्ति नै तपाईँको रेभेन्यू पनि आउँदै जान्छ होइन लेट सपोज तपाईँको चाहिँ दुई सय डलरको मार्केटिङ गऱ्यो भने त्यसले चार सय डलर आठ सय डलर दुई हजार डलर माथिको चाहिँ स्पेसियली अझ हाई टिकट प्रडक्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक दुई सय डलरको मार्केटिङले तपाईँको दुई चार हजार डलर कमाइराखेको हुन्छ होइन यो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिफ्रेन्स हो है तपाईँको चाहिँ स्पेसियल्ली एफिलिएट मार्केटर फेल हुनुको रिजन यो पनि एउटा हो र यो एफिलिएट मार्केटिङको साइकलको तेस्रो कुरा हो है अब मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै एउटा फ्री मार्केटिङ हुन्छ अर्को पेड मार्केटिङ हुन्छ पेड मार्केटिङमा अब फ्री मार्केटिङमा यो यो यो कुराहरू हुन्छ inviting commenting messaging content writing engaging website visiting blog writing video making होइन यो कुराहरू हुन्छ भने पेड मार्केटिङमा content market content writing designing यो पब्लिसिङ अनि त्यस पछाडि यो कुराहरू हुन्छ पेड पेड मार्केटिङमा अब यो फरक छ यो फ्री र पेडको यो डिफ्रेन्स अब हामी पछाडि गरौँला र अघि हाम्रो हाम्रो चाहिँ अक्षय सरले भन्नुभयो होइन सेल्स प्रोसेस तपाईँको चाहिँ मार्केटिङ गर्नु फरक कुरा हो सेल्स गर्नु फरक कुरा हो अघि तपाईँले भन्नुभयो नि यो छुट्टै हो छुट्टै कुरा हो सो हामीले मल्टिभर्सिटीले के अफर गर्छ भने नि एफिलिएट मार्केटर मार्केटिङ गर्नेलाई एफिलिएट बिजनेस गर्नेलाई सेल्सको ट्रेनिङ पनि जरुरी छ है सो जब तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ मार्केटरले सिक्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण एउटा चाहिँ पार्टमध्ये एउटा सेलिङ प्रोसेस पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो है सो नट ओन्ली यो सेल्स प्रोसेस तपाईँको चाहिँ तपाईँको म चाहिँ एफिलिएट मार्केटरले मात्र पनि भन्दिनँ जो जो स्टार्टअप छ जो स्टार्टअप छ जसले बिजनेस गर्न खोजिरहेको छ यो सेल्स ट्रेनिङ बिल्कुलै बिल्कुलै बिल्कुलै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो किनभने at the end at the end तपाईँको बिजनेसमा कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि भोलि अब चाहे त्यो के अरे चाहिँ लोकल कफी सप खोलौ अथवा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ रेस्टुरेन्ट खोलौँ अथवा चाहिँ भोलि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू अरू कुनै बिजनेस गरौँ at the end business business गरिसके पछाडि त रे के अरे चाहिँ सेल्स भनेको त अन्तिम निचोड हो नि त यसमा एग्री हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न हाम्रो के अरे अक्ष सर एग्री हुनुहुन्छ नि तपाईँ अझ तपाईँ यही फिल्डमा हुनुभएको हुनाले at the end at the end business गर्नुको उद्देश्य के हो त रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु रेभेन्यू यत्तिकै हुँदैन रेभेन्यू गर्न हजुर रेभेन्यू गर्नको लागि के चाहिन्छ त सेल्स चाहिन्छ र एउटा एफिलिएट मार्केटरले एकदमै प्योरली सिक्नुपर्ने कुरा के हो त सेलिङ प्रोसेस सो त्यही कारणले गर्दाखेरि डिजिटल मार्केटिङ हाम्रो यो एफिलिएट मार्केटिङको च्याप्टरमा यो कुराहरू छ होइन तपाईँको डिजिटल मार्केटिङको हामीले अघिल्लो कुरा गरेको डिजिटल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै यो धेरै कुराहरू आउँछ त्यो सँगसँगै लास्ट भनेको चाहिँ हाम्रो सेल्स ट्रेनिङ है यो एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो यो नट ओन्ली तपाईँको हामी एफिलेट मार्केटरले मात्र नभएर भोलि हाम्रो समीपजी अक्षय सर तपाईँहरू चाहिँ बिजनेस गर्नको लागि बढिराख्नु भएको छ भने यो तपाईँको लागि बिल्कुलै चाहिने च्याप्टर हो तपाईँलाई यो नभए तपाईँको बिजनेस रन हुनै सक्दैन त्यो ढुक्क भएर म भन्न सक्छु होइन यो जब तपाईँले यो सेल्स प्रोसेस जान्नुभयो भने तपाईँ बल्ल चाहिँ एउटा चाहिँ सक्सेसफुल्ली तपाईँले आफ्नो बिजनेस रन गर्न सक्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङमा पनि यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन यो धेरै कुराहरू छ यहाँभित्र है सो ओभरअल अब हामीले नर्मल्ली यो सेल्स प्रोसेसमा प्रयोग गर्ने कुराहरू इङ्गेजिङ प्रेजेन्टेसन यो को कुराहरू होइन प्रयोग हुन्छ होइन यही कुराहरू नर्मल्ली सेल्सको ट्रेनिङमा हामीले सिकाएका छौँ र फाइनली तपाईँको चाहिँ यो फोर्थमा के रहेछ त ल्याक अफ सेल्स ट्रेनिङ किन एफिलेट मार्केटर फेल हुन्छ ल्याक अफ सेल्स ट्रेनिङ है यो यो कारणले पनि फेल हुन्छन् यसलाई यस्तो गरौँ ल्याक अफ सेल्स ट्रेनिङ यो रिजनले पनि एफिलेट मार्केटरहरू फेल हुन्छन् अब लास्ट जब यो कुरा जब किन एफिलेट मार्केटर फेल हुन्छन् किन एफिलेट मार्केटर सक्सेस हुन्छन् यति कुराले डिटरमाइन गर्छ र फाइनल्ली तपाईँको चाहिँ एट द एन्ड मार्जिन पाउने हो होइन तपाईँको चाहिँ मार्जिन फाइनल फिफ्थ मार्जिन पाउने र सिक्समा कस्टमर केयरमा जाने होइन कस्टमर केयरमा जाने है सो एउटा एफिलेट मार्केटर किन फेल हुन्छन् because of wrong platform, wrong company, wrong product choose, wrong marketing strategy lack of sales training होइन सो यति कुरा हुने बित्तिकै एफिलेट मार्केटर मार्केटर फेल हुन्छन् भने एफिलेट मार्केटर यही कारणले सक्सेस हुन्छन् राइट प्लेटफर्म चुज गर्नले राइट प्रडक्ट चुज गर्नले राइट तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मार्केटिङ स्ट्राटेजीहरू सिक्नले राइट सेल्स ट्रेनिङ सिक्नले के हुन्छ त एफिलेट मार्केटर सक्सेस हुन्छन् सो ओभरअल एफिलिएट मार्केटिङको साइकल चाहिँ यही साइकलमा चलिरहेको छ हेर्नुहोस् होइन तपाईँको चाहिँ यही साइकलमा एफिलिएट मार्केटरको अब यो र यो जिम्मा भएन जस्तो हाम्रो मल्टिभर्सिटीमा पनि तपाईँको के अरे चाहिँ मल्टिभर्सिटी एउटा पब्लिक प्लेटफर्म हो फेरि पनि मैले तपाईँहरूलाई रिभाइज गरेँ हामीले जुन मल्टिभर्सिटी गऱ्यौँ मल्टिभर्सिटीमै पनि एउटा पब्लिकल्ली भोलि पार्टनरसिप गरेर एउटा डिजिटल पार्टनरसिप गरेर अक्षय सर बढ्नुभयो अथवा चाहिँ हाम्रो समीपजी बढ्नुभयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिम्पल तपाईँहरूले तपाईँले लेट सपोज तपाईँले चाहिँ यहाँ दुई सय डलर तपाईँले चाहिँ मार्केटिङमा तपाईँले एक्सपेन्सेस गर्नुभएको हुन्छ भने त्यसले तपाईँको चाहिँ चार हजार डलर दिइराखेको हुन्छ होइन दुई सय डलर भने बिस हजार बिस हजारले तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली पनि दुई चार लाख कमाइराख्नु भएको हुन्छ र फेरि दुई चार लाखमा सर्टेन पर्सेन्ट अमाउन्ट अफ तपाईँको चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा खर्च गर्नुहुन्छ फेरि त्यसले तपाईँलाई हो एफिलिएट मार्केटरले again and again again and again revenue यसरी नै जेनेरेट गर्छ र यही साइकलमा एफिलिएट मार्केटरहरू सर्भाइभ हुने गर्छन् चल्ने गर्छन् सो ओभरअल ओभरअल मैले यहाँ के चाहिँ सेयर गर्न चाहेँ भने हो सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ होइन हाम्रो अक्षसर अब हाम्रो सेसनको अन्तिमतिर आयो होइन सुनिराख्नु भएको छ नि सुन्दैछु सो मैले सुरुमा पनि तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ affiliate marketing one of the तपाईँहरू आफ्नो करियरको टर्निङ पोइन्टमा तपाईँहरू जाँदै हुनुहुन्छ भने one of the best best I prefer you तपाईँहरूलाई जहाँ तपाईँहरूले मार्केटिङ स्ट्राटेजी सिक्नुहुन्छ सेल्स ट्रेनिङ सिक्नुहुन्छ जहाँ प्रडक्ट डिजाइनिङ चुजिङको कुराहरू सिक्नुहुन्छ कम्पनीहरू चुज चुजिङको कुराहरू भनिसके पछाडि फर्दर यो हरेक बिजनेसमा भोलि चाहे आफ्नो बिजनेस गरौँ चाहे अरूको बिजनेस गरौँ होइन यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो सो आजको सेसन यतिमै इन्ड गरौँ हामी के भन्नुहुन्छ हाम्रो के अरे चाहिँ अक्षय सर हाम्रो रविन सर त्यहाँ हुनुहुन्छ Rabin sir I think Rabin sir कता खाना खाँदै हुनुहुन्छ आजको हाम्रो सेसन एफिलिएट मार्केटिङको केही कन्सेप्ट आयो तपाईँलाई के अरे चाहिँ अक्षय सर तपाईँलाई कन्सेप्ट आयो अलिअलि आयो सर के के यसको विषयमा त जानियो होइन अब यो कसरी गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ तर हाउ टु रनमा चाहिँ अब हाउ टु रनमा यदि अब तपाईँहरू चाहिँ मैले भने जस्तै हाई लेभलको प्रोग्राममा एउटा चाहिँ अलरेडी चाहिँ एउटा क्लियर पाथ भएकोमा तपाईँहरू जानुहुन्छ भने मल्टिभर्सिटीसँग पार्टनरसिप गर्नुहोस् जहाँ तपाईँले चाहिँ के अरे चाहिँ या पार्टनरसिप गर्नु भनेको नट ओन्ली तपाईँले पार्टनरसिप गर्नु भनेको यसमा कि यसमा धेरै कुरा छ क्या मल्टिभर्सिटीमा होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पार्टनरसिप गर्नुहोस् होइन मल्टिभर्सिटीसँग हिजो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ चारवटा लेभलको प्रोग्राम हुन्छ प्रिमियम सिल्भर गोल्ड डायमन्ड गरेर चारवटा कुनै पनि एउटा लेभलबाट तपाईँले पार्टनरसिप गरेर जान पनि सक्नुहुन्छ होइन यदि तपाईँ हाई लेभलको high ticket product already success success भइसकेको प्लाटफर्ममा जानुहुन्छ भने है यदि के मैले चाहिँ मल्टिभर्सिटीसँग चाहिँ पार्टनरसिप गरिराख्नु म आफै दुःख गर्छु भन्नुभयो भने त म तपाईँहरूलाई रिसोर्सेस पठाइदिन्छु रिजल्ट आउन चार वर्ष नै लाग्न सक्छ दुई वर्ष नै लाग्न सक्छ मल्टिभर्सिटीबाट जानुभयो भने तपाईँहरूले नर्मल्ली दुई चार महिनादेखि तपाईँले रिजल्ट देख्न थाल्नुहुन्छ जस्तो हाम्रो अघि रविन सरले पनि भन्नुभयो होइन नेक्स्ट मन्थको मेरो target at least fifty thousand because किन त उहाँसँग अलरेडी प्रुभन स्ट्राटेजी छ प्रुभन एउटा चाहिँ सिस्टम छ सो द्याट उहाँले त्यो टार्गेट सेट गर्नुभयो होइन अब त्यो पार्टनरसिप के गरेर जाने के गर्नु हजुर हजुर समीप सर होइन यदि है यसलाई म उहाँले एफिलिएट सँगसँगै अरू पनि काम गरिराख्नुहुन्छ मेनली उहाँ पनि उहाँ मोस्टली अब उहाँ यहाँ आउनु भएन आई थिङ्क अहिले आउनुहुन्छ उहाँ खाना खाँदै हुनुहुन्छ होला सो मेनली तपाईँको चाहिँ अब त्यसरी अब फास्टली रिजल्टमा जाने हो भने त्यताबाट तपाईँहरूले हिट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले फ्रीमा अब ठिकै छ अब फ्री अफ कस्टमा आफै जान्छु भन्यो भनेर तपाईँहरूले भन्नुभयो भने तपाईँहरूले जस्तो अलिबाबा गर्न सक्नुहुन्छ होइन तर धेरै झन्झटहरू छ होइन के अरे मैले भनिहालेँ नि एमाजोन अलिबाबाले गर्ने भनेको फिजिकल प्रडक्ट हो यसमा झन्झट छ अरू डिजिटल प्रडक्टमै पनि तपाईँ जानुहुन्छ भने क्लिक ब्याङ्क जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ जेबेजु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ तर अब जेबेजु यो जोइन गरेर मात्र हुँदैन त्यहाँ त नेपाली भर्जनमा ट्रेनिङ नै दिँदैन होइन सो यदि त्यो हिसाबले तपाईँहरू बढ्नुहुन्छ भने अहिलेको सबैको लागि पब्लिकल्ली है र के अरे अक्सेसर है हिजो पनि मैले भनेको थिएँ अक्सेसर आई होप एकछिन एकछिन अब हामी इन्टरेक्ट नै गरौँ न अक्सेसर है अन अफ नगरिदिनुहोस् जस्तो हिजो पनि मैले तपाईँहरूलाई के भनेको थिएँ मल्टिभर्सिटी एउटा पब्लिक प्लेटफर्म हो यहाँ पार्टनरसिप गर्नु भनेको के हो त मल्टिभर्सिटी भनेको साइमन राईको लागि मात्र पनि होइन अक्षय सरको लागि मात्र पनि होइन समीप सरको लागि मात्र पनि होइन जो अपर्च्युनिटी सिकर छ ज जो आफ्नो अघि हामीले पर्सनल ब्रान्डिङको कुरा गऱ्यौँ होइन आफू मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट हुने कुरा गऱ्यौँ होइन जो मार्केटमा आफू स्ट्यान्ड आउट हुन चाहन्छ जो मार्केटमा आफ्नो युनिकपन क्रिएट गर्न चाहन्छ उनीहरूको लागि जस्ट एउटा चाहिँ के हो त मल्टिभर्सिटी भनेको एउटा साइट हो होइन र यो हर व्यक्तिले हरेकले प्रयोग गर्न मिल्ने चाहिँ साइड हो सो यो गरेर तपाईँहरू अगाडि फर्दरमा बढ्न सक्नुहुन्छ है त सो केही क्वेसन छ हाम्रो अक्षय सर अब आजको क्लास कस्तो लाग्यो एकदमै राम्रो लाग्यो सर आजको class okay so what do decide तपाईँले केही छैन हाम्रो पहिला के अरे हाम्रो अक्षय सर बोल्नुहुन्छ अनि समीर सर तपाईँको पाला आउँछ है त तपाईँको नेट पनि आई थिङ्क प्रब्लम छ सो हाम्रो तपाईँको आवाज रोकेर आइरहेछ है एकैछिन ओके सो कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँ के अरे अक्षय सर हजुर अब क्लियर भयो के अरे अब अझै पनि अलिक स्टडी गर्नुपर्छ यसको विषयमा अलिकति गुगलमा गएर अब स्टडी त तपाईँलाई मैले भनिहालेँ नि त फ्री रिसोर्सेस पनि म पठाउँछु टप टप संसारको टप एफिलिएट मार्केटरले कति कुरा सोध्न मन लाग्यो सर के अरे जस्तै अब मल्टिभर्सिटीसँग हजुर एफिलिएट भएर काम गर्ने हो भने सुरुमा मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ हामीले कति गरेर स्टार्टअप गर्दा सजिलो होला हजुर अब तपाईँ अलिकति राम्रो लेभलको हो भने त सिल्भर प्लेटफर्म भन्छु राम्रो अब सफ्टवेयर राम्रो सिस्टम ट्रेनिङको लागि हो भने होइन सिल्भर भर्जन भनेको थर्टी फाइभ थाउजन्ड हो होइन अब सिल के अरे मल्टिभर्सिटीको चाहिँ के छ भने जति हाई लेभलको तपाईँबाट सुरु गर्नुहुन्छ लो लेभलको सबै प्लेटफर्म र सिस्टमहरू फ्री हुने हो होइन जस्तो तपाईँ लेट सपोज वान हजुर जस्तो तपाईँ वान लाख ट्वेन्टी सिक्स थाउजन्डकोमा पार्टनरसिप गर्नुभयो भने प्रिमियम सिल्भर गोल्ड सबै फ्री हुने हो यदि होइन अब सुरुमा हो के अरे अलिकति आफू पनि चल्नै पर्यो अब परिवारलाई पनि हेर्नै पर्ने हुन्छ भन्नुभयो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ भने silver version thirty five thousand five हन्ड्रेडकोमा जहाँ धेरै कुराहरू हुन्छ अब मैले आज तपाईँहरूलाई जे जे कुरा भने सबै सिक्न पाइन्छ त्यहाँभित्र होइन अब त्यसमा एडेड एक्स्ट्रा त्यस त्यसमा एडेड एक्स्ट्रा कुरा जस्तो वर्ड प्रेस मास्टर क्लासको विषय छ अनि त्यस पछाडि आएर फनेलको कुराहरू एक्स्ट्रा कुराहरू छ तपाईँले अब सिल्भर भर्जनबाट नि पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको यदि अब अझ त्यो त्यो लेभलमा पनि म सक्दिनँ अझ सुरुबाट गर्छु भन्नुभयो भने सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडमा जहाँ चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङको मजाले ट्रेनिङ हुन्छ अनि बाँकी तपाईँको चाहिँ अब ब्लगिङहरू एक्सचेन्जहरू यो सबै कुराहरू हुन्छ यसमा रन गर्ने पनि त्यहीँबाट हुन्छ तपाईँहरूसँगै पार्टनरसिप गरेर एकदम एकदम तपाईँले मजाले पार्टनरसिप गरिसके पछाडि तपाईँले आफ्नै के अरे साइट हुन्छ आफ्नै चाहिँ सफ्टवेयर हुने भयो ट्रेनिङहरू सबै हुने भयो तपाईँले मजाले रन गर्न सक्नुहुन्छ आफैले हुन्छ स्योर स्योर अब त्यही हो अब फास्टली अलिकति हाइली अर्निङ गर्ने हो भने सबभन्दा फर्स्टमा भनेको राइट प्लेटफर्म राइट मेन्टर दोस्रो भनेको राइट प्रडक्ट होइन अनि गर्ने हो अब रिसर्च त गर्ने हो अब तपाईँले गर्नुहोस् मजाले गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईँले मैले भनिहालेँ होइन फ्री अफ रिसोर्सेसहरू धेरै पठाइदिन्छु तर जति रिसोर्सेस ग हेरे पनि एट द एन्ड चाहिने भनेको त एक्सन हो नि त लास्टमा त तपाईँको त अब काम गर्नै पर्यो नि अब पैसा कमाउनलाई जस्तै हो त्यो राइट होइन हिजो नै हामीले पढाएको थियौँ नि त जति नै इन्फर्मेसन अब तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङको यो पनि थाहा छ ट्राफिक पनि थाहा छ कन्भर्जन पनि थाहा छ तपाईँको चाहिँ लिड कसरी जेनेरेट गर्ने पनि थाहा छ प्रोस्पेक्टिङ सबै कुरा एट द एन्ड सुरु नै गर्नु भएन के काम केही लागेन रन पर्यो नि रन नगरी सो द्याट त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो पार्टनरसिप प्रोग्राम हो भोलि अब तपाईँले आफ्नै सिप पनि तपाईँले मल्टिभर्सिटीमा हाल्न पाउनुहुन्छ त्यो राम प्लस पोइन्ट भयो होइन किनभने अब तपाईँले आफ्नै युनिकनेस क्रिएट गर्ने हो कि आफ्नै पर्सनल ब्रान्डिङ ल्याउने हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ नि त साइमन राई साइमन राईको आफ्नै युनिकपन छ मल्टिभर्सिटीमा वर्ड प्रेस ट्रेनिङ दिनेको आफ्नै युनिकपन छ तपाईँले भोलि आफ्नै युनिकपन तपाईँले आफूसँग भएको कुरालाई लिएर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ कोलाबरेट गर्न सक्नुहुन्छ पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि फास्ट सक्सेस मिल्ने भयो कि मैले चाहिँ यसरी पनि हेर्छु जस्तो के छ भने है के अरे अक्षय सर जस्तो कति मैले पैसाहरू नेटवर्किङको लागि नेटवर्क गर्नका लागि मात्र मैले त्यत्तिकै पे गर्छु क्या सर होइन किन किनभने नि मैले के अरे चाहिँ दस बाह्र हजार बिस चालिस हजार फालेको कुराले फालेको कुराले मलाई फर्दर फ्युचरमा नेटवर्क हुन्छ बिजनेस हुन्छ भने मैले किन नफाल्ने जस्तो मैले सिम्पल इक्जाम्पल दिन्छु एकजना हाम्रो यहाँ हो के अरे चाहिँ मल्टिभर्सिटीमा ओ के अरे यो फरेक्स र क्रिप्टोको ट्रेनिङ दिने हुनुहुन्छ क्या रोशन पोखरेल भन्ने उहाँले तपाईँको चाहिँ सेभेन फिफ्टी डलर माग्नुभएको थियो क्या सेभेन फिफ्टी डलर भनेको लगभग अस्सी हजार हराहरी मैले पेमेन्ट गरेँ क्या किन भन्दाखेरि नेटवर्क गर्ने नेटवर्क गर्नको लागि सो त्यो नेटवर्कले गर्दा फेरि मलाई आज त डेली बेसिसमा उहाँको त्यो ज्ञानले गर्दा मलाई त प्रफिट भइरहेछ नि होइन यसरी हामीले यो नेटवर्किङ गर्न यसरी पनि गर्दा पनि हाम्रो प्रफिट हुन्छ भन्ने मेरो यो अनुभव है सर है सो यो यो पनि एउटा स सफल हुने मान्छेले यो यो जहिले पनि यो नेटवर्किङ गर्न जान्छ कि सर होइन त्यस्तो छ सर अब कस्तो छ नि जस्तै कुनै पनि सेक्टरमा एउटा सानो खुड्किलोमा अलि सक्सेस भयो पार गरियो भने अलिकति कन्फिडेन्स लेभल बढ्दो रहेछ र अगाडि बढ्दै जाने त्यो अलिक कन्फिडेन्स बढ्दै जाने रहेछ हामी कस्तो पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो सेक्टरमा त केही छैन टेन्सनै छैन सबै कुरो जानिएछ अब हाम्रो लागि न्यु सेक्टर भयो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि कता कता मनमा अलिकति अब त्यो उतार चढाव हुँदो रहेछ क्या गरम कि गरम के हुन्छ होला कहिले नगरेको होइन एउटा कुरा छ नि यो भनेको तपाईँको लागि तपाईँको लागि रिस्क हो सोच तर रिस्क यो जेरो रिस्क पनि हो <laughs> म जेरो रिस्क पनि भन्छु किनभने जेरो रिस्क यो मानेमा रिस्क के मानेमा रिस्क भन्दाखेरि हो तपाईँलाई उतार चढाव नयाँ फेज हो भन्ने लाग्छ हिजो त झन् मैले आफ्नो बिल्कुलै मैले आफ्नो करियर सुरु गर्दाखेरि त कहाँ यो कुरा सिकाउने मान्छे थियो सर यति धेरै हामीले स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो यति धेरै स्ट्रगल गर्नु पऱ्यो तर एउटा मात्र ममा कन्फिडेन्ट थियो म यो नयाँ क्षेत्र हो होइन यो नयाँ क्षेत्रमा म कम्पिट हाम्रो फेरि कम्पिटिटर छैन नि त तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ होटेल गर्ने मान्छे कति कम्पिटिटर छ हेर्नुहोस् त होटेल गर्ने बिजनेस गर्ने मान्छे रेस्टुरेन्ट बिजनेस गर्ने मान्छे कति कम्पिटिसन छ हेर्नुहोस् त नाइट गाडी रोकिने बित्तिकै कस्टमर ताना हुन्छ हुन्छ हाम्रो यो कम्पिटिसन नै छैन क्या सर त्यो एउटा मेन अपर्च्युनिटी हामीले देख्नुपर्ने कुरा भनेको त्यहाँ हो होइन मोनोपोली मार्केट छ हो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो यो ठाउँमा यति हो कि कन्फिडेन्स हुनुपर्छ यो मोनोपोली मार्केटमा म स्ट्यान्ड आउट हुन्छु भन्ने त्यति कन्फिडेन्स ल्याउनु पऱ्यो रिस्कको मैले कुरा गरेँ नि होइन अब दोस्रो रिस्कको कुरा मैले गरेँ अर्को भनेको के छ भन्दाखेरि जेरो रिस्क भने मैले जस्तो किन जेरो रिस्क भने भन्दाखेरि या न त तपाईँको यो पार्टनरसिप गरिसके पछाडि न त तपाईँको ट्रेनिङ जान्छ न त सफ्टवेयर जान्छ training time to time update भइरहेको हुन्छ ए यो मानेमा रिस्क हुन्छ तपाईँले काम गर्नु भएन ए मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप गर्ने हो मलाई चाहिँ पैसा आइरहेको छ भन्नुभयो भने चाहिँ फेरि त्यो के हो त रिस्क भयो होइन तर यसमा म आफ्नो बेस्ट दिन्छु नयाँ कुरा सिक्छु नयाँ कुरा लर्न गर्छु भनेर तपाईँ बढ्नुभयो भने जेरो रिस्क योभन्दा रिस्क फ्री बिजनेस हो क्या सर भनौँ न रिस्क फ्री बिजनेस जस्तो हो एउटा सिम्पल हामी इक्जाम्पल दिउँ एउटा रेस्टुरेन्टले एउटा रेस्टुरेन्ट खोल्नका लागि चार पाँच लाख लगानी गरिन्छ होइन अनि चार पाँच लाख लगानी गरेर त्यसको रिटर्न निकाल्नका लागि कति टाइम चाहिन्छ हामीलाई मिनिमम पनि दुई वर्ष चाहिन्छ मिनिमम पनि यो कुरा मान्नुहुन्छ अक्षय सर लेट सपोज मानिन्छ किन नमान्न सर अब यो तपाईँको लागत हुन्छ मान्छेको रिपोर्ट हुन्छ त्यसमा अब जेनेरेट गर्न थालिसकेपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू हुन्छ इन्कम भए पनि अब त्यो सबै तपाईँको कभर गर्दा गर्दै त अब तपाईँको ब्रेक इभन पोइन्टमै आउन धेरै टाइम लाग्छ धेरै टाइम लाग्छ तर यो बिजनेस यस्तो छ नि सर बिजनेस मल्टिभर्सिटीमा तपाईँले पार्टनरसिप गरिसके पछाडि यदि राम्रो मार्केटमा स्ट्यान्ड आउट गरेर तपाईँले आफू मनैदेखि यो युनिक मार्केटमा म युनिक ढङ्गबाट बढेर बढ्छु भन्नुभयो होइन फर्स्ट तपाईँको अर्निङ भनेको तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट सेक्वेयर हो फर्स्ट अर्निङले तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट रिक्वायर रिको रिक्वायर के अरे फुलफिल गर्छ होइन त्यस पछाडि लाइफ टाइम भनेको यसको के हो त अर्निङ सोर्स हो भनिसके पछाडि यसमा रिस्क छैन होइन त्यो हिसाबले हामी त्यो चाहिँ छ है त सो समीप सर एनिथिङ तपाईँको केही सोध्नुपर्ने हेलो सर हजुर एउटा सानो कुरो है टेक्निकल कुरो हजुर स्योर स्योर जस्तै अब हामी यो जुम मिटिङमा छौँ होइन जस्तै अब म कुनै मान्छेसँग वाट्सएपमै कुरा गरिरहेको छु अथवा मेसेन्जरमै कुरा गरिरहेको छु भने हजुर how to record this call तपाईँले यो के अरे यो के अरे यो के भन्छ अरे मोबाइलमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ एक्स रेकर्डर भन्ने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर एक्स रेकर्डर भन्ने सफ्टवेयर तपाईँले के अरे गर्नुहोस् डाउनलोड गर्नुहोस् त्यहाँबाट रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ अनि यो मोबाइलको जुन एउटा फिचर्स छ स्क्रिन रेकर्डर भनेर दिया हुन्छ नि त होइन माथि नै त्यसमा रेकर्ड गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरो रेकर्ड हुने तर साउन्ड चाहिँ रेकर्ड नभइदिने क्या तपाईँ हामी गरिरहेको साउन्ड साउन्ड चाहिँ फ्लो नहुने माइक्रोफोन हाम्रो टेक्निकल गाई यहीँ हुनुहुन्छ ल के के भन्नु अरे समीम गर्दाखेरि हुन्छ sir Samim sir hello hello Sameep sir उहाँको नेटै यस्तो रहेछ अब ए फेरि इथिकल ह्याकिङ सिक्छु भन्नुहुन्छ हेर उहाँ anyway just part of joke joke है हाम्रो समीप सर हाम्रो आरके सर के अरे रविन सर खाना खाँदै नै हुनुहुन्छ होला अझै छुट्नु भएको छैन के अरे ल त सर गुड नाइट भन्नु पर्यो अरू कुरो फेरि सिक्दै गर्छु तपाईँसँग मेसेन्जरमा अब अहिले सोच्नु पर्यो भोलि फेरि ड्युटी जोइन गर्नुपर्छ है हाम्रो ड्युटी फेरि मेरो नेटै एकदमै स्लो भएर केही पनि त्यही त तपाईँ अब इथिकल ह्याकिङ सिक्छु भन्नुहुन्छ तपाईँको भन्नुहोस् त हाम्रो के अरे यता अक्षय सरलाई चाहिँ स्क्रिन रेकर्डको सिकाउनु पर्यो तपाईँले त्यो साउन्ड कसरी रेकर्ड हुन्छ समीप सर ए त्यो उसमा साउन्डमा अन गर्नुपर्छ नि माथि जस्तै कि एकचोटि यही कललाई रेकर्ड गर्नु न तपाईँलाई नि सिकाउनु त स्क्रिन सेयर गरेर ल स्क्रिन सेयर गरेर सिकाइदिनुहोस् हाम्रो के अरे चाहिँ मेरो चाहिँ के अरे आज यो नेट एकदम स्लो भएर नेट स्लो भएर केही पनि एकदमै स्लो भयो कि सबै कुरा जस्तै स्क्रिन रेकर्डर अन गरे होइन मैले अनि त्यस सुरुमा रेकर्ड अडियो भन्ने छ नि माथि माथि छ अडियो स्टार्ट चाहिँ माथि रेकर्ड अडियो अनि छ नि हुन्छ म गर्छु त्यहाँ खिचेर त्यहाँ माइक्रोफोनमा खिच्नु अनि स्टार्ट गर्नु हुन्छ त्यही त यो कलहरू हामी कुरा गर्दाखेरि चाहिँ साउन्ड फ्लो नगरिदिने अरू सबै ठिकै हुन्थ्यो त्यो नगरिकन त साउन्डै आउँदैन भएर म त किन कुरा है कुरा मैले पनि ल ठिक छ बधाई छ ल धन्यवाद समीप केही छ समीप सरको पर्ने आजको सेसनमा ठिकै छ सबै राम्रो आज चाहिँ मेरो नेट स्लो भएर चाहिँ काटियो काटियो भइरहेको थियो ल ठिकै छ सकेसम्म उसलाई म यहाँ रेकर्ड नि गरेर चाहिँ राखेको छु तपाईँलाई चाहिँ पठाइदिउँला अनि म फ्री पिडिएफहरू फ्री रिसोर्सेसहरू चाहिँ पठाइदिन्छु होइन ओके आज हाम्रो लास्ट सेसन होला थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यो फाइभ डेजको आई होप मैले केही दिएँ कि जस्तो नै लाउँछ होइन तर त्यो तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो इभ्यालुएट गर्ने कुरा हो है सो आई होप फ्रीको कुराहरू मैले जे भने तपाईँहरूले अप्लाई गर्नु गर्नुहोस् भन्छु implementation is most important thing त्यो कारणले गर्दाखेरि जस्ट तपाईँहरूले अहिले अब ठिक छ अब मल्टिभर्सिटी पार्टनरसिप गर्नुहुन्छ भने त राम्रो चोइस हो तपाईँहरूको लागि म भन्छु नै फेरि पनि भन्छु नै किनभने I trust I believe so many people getting success so that मैले त्यो भन्छु नै र पनि अब अहिले अब स्टार्टअप गर्नको लागि अब फन्ड छैन त्यो छैन तपाईँहरूमा त्यो किसिमको अब आइरहेको छ भने चाहिँ तपाईँहरूलाई फ्री रिसोर्सेस पनि म स्टिल पठाइदिन्छु एउटा कुरा दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले क्यानभा प्रो तपाईँहरूलाई दिएँ तपाईँहरूले आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङको लागि तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नुहोला होइन जसले गर्दाखेरि आई होप कि भोलि मैले पनि देख्न पाऊँ क्या हाम्रो अक्षय सर यो क्लास लिनुभएको थियो यो लेभलमा पुग्न पाऊँ तपाईँहरूको स्टोरी मैले पनि भन्न पाऊँ क्या होइन आज मैले हो के अरे हाम्रो आरके सरको स्टोरी भन्छु होइन रमाइलो लाग्छ म आफैलाई इन्सपायर छु होइन सो त्यसरी हामी बढ्दै जाउँ न त होइन अक्षय सर हुन्छ सर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद पाँच दिन आफ्नो अमूल्य समय दिएर <laughs> हामीलाई धन्यवाद थोरै समयमा धेरै कुरा सिकाउनु भयो तपाईँले थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच ल थ्याङ्क यू सो मच समीपजी तपाईँलाई पनि यो फाइभ डेज मलाई चाहिँ एकदमै मजा आयो अनि एकदमै तपाईँहरू कति डेडिकेटेड लाग्यो क्या एकदमै uh, कति मान्छेहरू कस्तो हुन्छ भने नि uh, खाना खाइरहेछ होइन यो गरिरह हुन्छ त्यो फेरि मलाई मनै पर्दैन क्या सर होइन सिरियस भएर काम सिके पछाडि सिरियस गर्ने अनि रिजल्ट आउँछ भन्छु क्या अनि so thank you so much तपाईँहरूलाई मेरो heartly thank you so much है त आजलाई हामी छुटौँ good night thank you sir good night हजुर रिसोर्सहरू सेन्ड गर्दै गर्नु हस् अनि पछि चाहिँ मेरो पनि फलदारहरूको इक्जामहरू आइरहेको छ अहिले हजुर पिएससीको हजुर अनि त्यो इक्जामहरू दिएपछि ट्रेनिङहरूको बारेमा पनि म पछि सोच्छु sure let's go together I hope कि तपाईँ अब तपाईँ एउटा पिक पोइन्ट पिक फेजमा हुनुहुन्छ म तपाईँलाई चाहिँ धेरै गर्न सक्छु जस्तो नि लाग्छ कि किनभने तपाईँ भर्खर आफ्नो सुरुवाती फेजमा हुनुहुन्छ र म तपाईँलाई अहिले भन्छु के भनेर भनेर नभन्नुहोस् it's the right platform and right time to stand out तपाईँको लागि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि यो पिक गर्नुहोस् होइन होला अब इन्भेस्ट लाग्ला के लाग्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन मैले अस्ति पनि भनेँ नि त हामीले कलेज जाँदाखेरि दस लाख खर्च गरेको देखेनौँ पन्ध्र लाख खर्च गरेको देखेनौँ तर एउटा चाहिँ सही पैसा कमाउने ठाउँमा चाहिँ पन्ध्र बिस हजार खर्च गर्न डराउँछौँ हामी कति कायर छौँ होइन चाहिँ तपाईँको एउटा राइट कुरा पाउनको लागि राइट कुरा एचिभ गर्नको लागि सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो त पैसा कमाउने ठाउँ हो हामी त पैसा कमाउन सिक्ने हो सिकाउने हो होइन सो त्यसरी चाहिँ हामी बढ्ने हो है त सर हुन्छ सर मेरो म पनि लोकसेवामा चाहिँ पास हुने गएको छु इक्जामहरू यो के अरे लोकसेवामा छिरेपछि त्यो यसको ट्रेनिङहरू पनि लिन्छु लिने सोच गरेको छु मैले छिटै अहिले चाहिँ उता बुकहरूतिर फोकस बढी गर्न पर्यो अनि फ्री रिसर्चको अलिअलि कामहरू पनि त्यहाँ दिनुभयो भने म चाहिँ बेला बेलामा हेरेर गर्छु स्योर स्योर ओके रे भनेपछि तपाईँ ओके रे लोकसेवा लोकसेवा लड्दै हुनुहुन्छ हजुर हो अब सेकेन्ड अर्को फेज एउटा फेज पार गरेर ठिक छ ठिक छ ल अब अब फ्रिडम भन्ने कुरा अब जिउनुपर्छ लाइफमा बुझ्दै जानुहुन्छ बिस्तारै अहिलेसम्म त अब फ्रिडम छ अहिलेसम्म त लाइफमा लाइफमा फ्रिडम छ बुवा आमाले गरिराख्नु भएको छ होला <laughs> होइन अब सर्टेन टाइम जब तपाईँले एउटा आफ्नो करियर चुज गर्नुहुन्छ अनि त्यति बेला तपाईँले महसुस गर्न थाल्नुहुन्छ फ्रिडम भने के रहेछ अनि त्यस पछाडि प्रेसर भने के रहेछ अनि त्यो रियलाइज गरे पछाडि डेफिनेटली त्यो समयमा तपाईँले सम्झिन सक्नुहुन्छ <laughs> है त आफ्नो पनि गर्नुपर्छ गर्न त गरेको जबहरू त अब चाहिँ नै गर्नुपर्छ ल thank you so much Good night. Bye bye. See you. Thank you.